wĩ mwega wa Mũrũri TV ha marĩtwa makwa njĩtagwo Jefasi manyende mũno makanjĩta Mwangi wa Mũthoni na tũrĩa mũrakĩona mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ndauga ngĩkũrehere ingĩ irathi kĩyumĩragia nĩ ũndũ wa rũgano rũrĩa tũkoretwo tũgĩbuatĩria rwa mũndũ gwĩtwo Kimani ũrĩa wa boda na tũrĩa mũrakĩona haha nĩ ndiganĩtie na andũ ana mwanake ũmwe na airĩtu erĩ ũmwe no akorwo atarĩ mũgeni mũno kũrĩ inyuĩ tondũ ũmwe nĩ ũrarĩkana nĩwe urari kana niwe ũrĩa mutumia wa kim na rä rũcio må thenya muthi nä magätuä kä te kå njä ta thutha rä rä wa kuona rå gano kirie gwä ka rwa mani na fafa wao na rå gano rå rä a rå thiä te må na rä u maona rugano gano rå u oho nä kå rerĩkana atä kim nä arathiä interview media station fulani na arauga maũndũ meri matatu maria andũ me haha arĩa tũgũtuĩka a kũmenya ica ikuhĩ marenda gå clarify maundu meri matatu no before tukinye tugirite kuri yo ri tafadhali agĩkorwo ndũtuĩke twa gũsubscribe channel-inĩ ĩno wĩtĩkĩre gũsubscribe na na angĩkorwo wĩna mũrata ũyũ ũtasubscribĩte ũmwĩre etĩkĩre gũsubscribe oho no ũgĩcie rũgano rũrũ nĩgetha matuĩke akwĩrorera ng'ano ici ngwĩraga tũtiĩkaga nĩgetha tũkorwo tũgĩthũkia bamĩrĩ kana tũgĩthũkia andũ twikaga ng'ano ici nigetha we mwirore witå korwo å gä thoma no tuä wa kå understand maå ndå å rä a marathiä na mbere nä ũndå cio ah, ngwambä rä ria mwena wakwa wa å motho he mwana umwe tå riganä tie nake haha atwä re we nä we ũ atå geithie na atwä re we nä we ũ mwega må mhm. no tarora kamera ä rä a å mageithie no mä we nä we ũ mwä roreri wa må rå ri tv nä ndamå geithia inyuothe o harä a rä niä njä tagwo john king'ara wa ngåi niä nä niä må nene wa joram niä nä niä bratha å rä a må kå rå na ena maå ndå merä matatå tå kwendaga gå theria twaiguire marä a mataratå kenia kuhusu ä yo okay å ni nä kim no kwa andå ngä kim matimwä ta joram uh, kimani wa ngåi waugä etagwo etagwo joram kimani wa ngåi ä we niä njä john king'ara wa ngoi john king'ara wa ngoi ehe mwena wakwa wa å tå riganä na mwana dada wä haha nake nä akå geithia andå nä yuge rä twa må må tv kama rä makwa njä tagwo ruthu wa njirå wa ngåi nä niä må kå rå wa joram kä wa ngoi nä ndä raiguire rå ä rä na ndä na ngenia kuhusu bamä rä u nä guo ndä renda kå theria mhm. mm. naguo mwena å rä a må ico twä na mwana dada uria ukoretwo agitrend reke tugeithie nake murega nditagwo ciro ni mama elvis ucio niwe ciro kana mama elvis ucio niwe andu aingi online makoretwo makirumana kurumana na nyambe njire andu before urumite mundu wambe witikire guthikiriria mwena wake na utuike wa kumu-understand tondu agikorwo wi tumia na atumia mwiyende tafadhali atumia nio mararuma atumia wenzao na mundu nioi haria agereire angä nä single mothers anagerera kaundu ni ndiri ha gutetera ciro no before rumite mundu kamba ku make sure no adikiria rugano rwake kana no amba wamenya kitumikia eke uguo ekire niki ni ndu cio andu aya meha haha gutheria rugano nio manjitire na nä marenda gutharia gutheria maundu meri matatu kim akoretwo akiuga interview-inä marä a marakorwo makä regana namo na tondå nä å mwe wao o matirĩ na thĩna na kĩmani no a marenda nĩ atĩrĩrĩ tondũ nao makoretwo rwo thimå makoragio atĩrĩrĩ nĩkĩ må rå wa age thä na gå kå no gũcangĩrwo aracangĩrwo nĩ megũtwĩra o moĩ kim taũ ũyũ agũtuĩka nĩwe mũkũrũ we nĩwe mũkũrũ gwĩ kĩmani ĩĩ nĩ nĩ mũkũrũ mm-hmm. mm. nake ũyũ nĩwe niĩ nĩ niĩ buratha ũrĩa mũkũrũ mm. harĩ anake mũciarĩtwo mũrĩigana tå tũrĩ anana anana koguo we rå gwä kä mani ya ndä må korwo harä we harä kä mani ya kä mani nä wakaigana kä mani nä wa gatano nä wa gatandatå kä mani nä wa gatandatå ya okay andå acio nä ma rä u nä mwakä rä ki kuona rå gano tå rekire na kä mani na kä rä u kä mbere mbamå å cio nä we baba wanyu nä baba wa kim Fafa baba wakimu mm. Oh, muri anyi ah, no mwe no muri no, different baba ni different Fafa ni eh. different mm. ari baba wakimu ri ni aratuikire wa kuhutia ndeto igire ithatu mm. uh, ah, cikonie kimani mm. uh, no arerete kimani aca ndamurerete hmm. kimani agia magia mwana na maima makieyeheria hmm. maimamu nĩbio marerete hmm. niĩ nderetwo nĩ cũcũ itũ mm maimamu å marerete we nĩ hĩndĩ areyumĩririe mm-hmm. muona ndeto ya trend agä kua mwana na bodaboda rĩ mm. inyuĩ thĩinĩ wanyu nä tå iguire å ru mm-hmm. tondå mwana ũcio amũtinyũkithirie kwĩ kwä mamua wa onga mm. na ti atigä irwo mwana mm. athire muoya moko-inĩ ma aciari ake tå rä nä kuo gwacirwo na nĩ ũndũ cio haha to aya rona haha ore mamu wacirwarä gäikaro-inä gä kä nä ndå cio o tå thiaga na mbere guo nä ngå korwo ngä mwä ta haha nä ngå menya twarä kia kwaria nayo no ngweheria rä ta njä ra tä rä nä ndä tå irä kå itå mä te må nä å ndå å rä kå kimani araugire må raigua å horo å cio ti wama ndeto iria itumite tugwethe ni hmm. kimani ni aratuthukiria ritwa tũrĩ ta bamĩrĩ hmm kuuga atä ndaroragwo mm. na nĩaingatirwo kä mm. Kimani nä maheni, areretwo nĩ mum, my rema mm. akarehwo cå cũcũ, mm-hmm. akarerwo cå mm. agatwarwo nginya approved waganu wake. Mm. koguo ũguo arauga nä atecetwo na agateo rä mau mm-hmm. mothe nä maheni. Mm-hmm. Rĩu nĩguo tũrenda gũtheria rĩtwa rĩu ritũ. Ũhoro ũcio nĩ wa ma? Ũhoro ũcio nĩ wa ma, no gå coka na thutha hanini Eh, heane historia joramu hmm. joramu atigirwo ari munini hmm. so areretwo ni my mom hmm. eh, na kuringana na uria background yake hana eh, ni agiaga muciari muno kundu wona ndarikia primary ri ni nda proceed re nairobi gioka guthoma high school riu niguo ndaumana na kũu rĩ hmm. njona mũgĩtuĩka maũndũ make mati matirathie wega nĩ hmm. kũgiagia muciari hmm. then my grandmother ena guku ĩ akiona akiona oke athomere na guku kana nĩ egũcenjia o ta arora mũndũ aroraga mũciĩ mwana akona angä må garå ona oka na gũkũ rĩ nĩguo akĩonekana njĩra ya njira yake ndirathie wega bado ena maundu matari mega hau nĩho atwarirwo approved school eh, akĩrĩkia class 8 mm -hmm. then agithoma akiria eh, mechanic mm -hmm. grade 3 mm -hmm. hingo nani ndakoretwo ndarĩkia college mm -hmm. tukiona mathomo make ti maiganu wega mm -hmm. na ũndũ angĩgĩa na experience wega mm -hmm. tũkĩmwethera Sagana Technical mm -hmm. nĩkuo twamũthomithirie kĩrĩa that's uh, tũkĩmũthomithia grade 2 ya mechanic mm -hmm kumania na hau niho akirega guthoma nginya grade grade 1 iria yari ridi then kumania na hau niguo agicoka agicoka Nairobi tukiona ni wega ikara ri uguo tukimwethera ngaraji ingi handu arutaga wira akiruta ruta wira uguo agitiga agitigania hingo nanie ndakoretwo ngiruta wira wa guthiaga na njoguo uguo uguo mm -hmm rä kumania na hau wona wona auma ngaraji ä ambia wä ra wa matatå kå hå raga ngari kå ihå ria hmm. guo ndamwethire niguo ndamwethire ngimwe encourage ngimwira ubatiĩ wikare ngaraji-inĩ ĩyo hmm. niguo ũgĩe na experience wega hmm. ndå nginya tondå wä ra å yå wa matatũ rĩ uyu ni wa just for the time being miaka iguthonga miaka iguthonga mbere ri ndukuhota gukorwo ukihura kiria ngari ici no ina experience yaku ya mechanic ri eh, with the time wahota gugoka wige garage yaku na uria ngui we wi mundu active riu kumania na hau niguo kiria ngä kuria ndaikaraga ngithie guikara utawara to nikuo ndarirokitire wira wakwa wona ndathi guikara na kuu kiria we akiendere ona matatu icio nĩguo acokire akĩgũra akĩgũra nduthi ya mbere hmm. agũra nduthi ya mbere amĩgũrire na rũni ĩyo ya mbere hmm. akĩmĩrĩha ĩkĩrĩka nĩguo yarĩka nĩguo tũikarĩte kahinda kanene mũno hmm. nĩguo ndĩracokire kũmuona kĩrĩa media inä akiuga ũrĩa ena thĩna mũingĩ nginya kũndũ arakua mwana na kĩrĩa amũkuĩire nda na overall uhoro ucio ngikirigwo muno guthiathia muno niguo ngiambia kuona ni ara trend muno then juzi niguo ndiracokire kuigua interview yake akidatify uhoro wa family uri ateyanirwo and all of that mau mothe ni ngiklarify ni maheni hmm. na andu mafuatage uma na mathikagiririe maundu mamwe mundu ndagatengerere gu comment kindu negative hmm. atoyo uma wakio inyo relationship yanyu na kimani ikoretwe ikoretwo ihana atä a må koretwo må rä arataä kana nä mukirwarwa asa kimanini yeto tire twarwa nake hmm. tå tirä twarwa nake hmm. but nä njikaraga ngimuheaga some advice o ta mundu ngihe brother yaku ngiona maundu okay ungiona brother yaku njira yake ndä wega mundu hmm. ndå harä å wikaraga å advice so nä njikaraga ngimuheaga må heaga advice no sometimes nä ä kinyaga handå mm mundu ucio ũraheana device agakorwo kĩrĩa yani arona ndũĩ hmm. agathiĩ tu an extent ya gwĩka ũrĩa arenda okay. kim kwĩ hĩndĩ arĩ na accident inyu nĩ mwamenyire ĩĩ ithuĩ nĩ twamenyire hmm. Uh, tũkĩmũtwara thibitarĩ ya mama Lucy na my sister wĩtagwo wa hmm. niĩ na my sister hmm. na tå my sister akĩrũgamĩrĩra bill yake ya thibitarĩ hmm. after rĩu kũhona tondũ Macy stoire mbia icio kĩama-inĩ no nginya acokie, Kimani nĩ aregire kũrĩha mbia icio na igĩtuĩka tarĩ bunjo na kũmwarĩria ũru. Hmm. Hmm. Hĩndĩ ĩyo marĩ na mũtumia wake? Ĩĩ hĩndĩ ĩyo marĩ na first wife wĩtagwo rea ũrĩa wĩna twana twĩrĩ. Hĩndĩ ĩyo na first wife? Hmm. Tondũ ngĩaria na rĩu baba wa Kimani-rĩ, aranjĩrire marĩ na na Shirũ. Aca nĩ maheni. Mũtiarĩ nake? wakati ndio tulikuwa anakuja kuja home mm. juadi mam ndi ya kimu mm. emurwaru emurwaru koguo riu koguo kimani ari na first wife no we warĩ handũ kando eh, in short kitu kama hiyo yeah. uh, tondũ ndĩraiguire baba wa kimani, kimani akĩri agĩcokeria mũirĩtu ũyũ ngatho mm. akiuga nĩwe warorire kimani mm. hĩndĩ ĩyo mm. na kuona nĩrutire wĩra mwega mm. kĩũria kĩngĩ ngwendaga kũria nĩ atĩrĩrĩ mm. interview ũyũ wĩkĩte rĩ mm ciro mm. he handå augire kim anagå rå ka ee. na akaruta nguo ciro nä ma no gire å ndå ta cio hmm, na ndoria kä å ria kä u ngä nde gå interview iria tå rekire rä hmm. kim nä araugire agäkorwo we arä må gå rå ki rä hmm. then å rä a må gå rå ki makä ria nä baba wao na baba waraka no horo å cio rauga kä mani ndarä agå rå ka inyuä nä må naigua horo ta å cio Ĩĩ Kĩmani nĩarĩ agũrũka, hmm. tondũ agũrũka Ciro ahurire thimu thaa kenda, hmm. akĩnjĩra nä arwarire hmm. arathiä bara na macuka rä niä nä ndaumire gwakwa njikaraga Spring Valley, ngĩthiĩ nginya gwa Kim, na ngĩkora nĩma ndakorirwo hĩndĩ mamu wa amå cokia na mba ona mamu wa Ciro nĩwe wamũkuagĩra mĩbuto. Mamu wa Ciro ũyũ? Ĩĩ mamu wa Ciro ũyũ. Tũkĩmũtwara nginya thibitarĩ saika, saika Psyka Nursing. na akĩgeria gũthondekwo ndahotekekire kũndũ mm. abunjaga nginya macuma ma itanda mm. Mm. wĩ horo ũcio noĩ ĩ ũhoro ũcio nĩ ndĩ ũĩ otho ndiarĩ within but nĩ ndawĩiguire to niĩ kũrĩa ndarĩ wĩra na nja ndacokire gũka mũthenya ũyũ ũngĩ nĩguo ũhoro ũcio ndaũkorire na wona ndaũkora ngĩtĩka action as my brother mũthenya ũngĩ nĩguo ndamũ visit ire gwake na ngĩkora nĩ arikavĩte sawa rwo wona agå rå ka å guo nä gwabuatä rä irwo gå kä menyekana nä nyå mba nyũmba ĩrĩa akomborete nä ethete nyå mba kando kũrĩa aikaraga so gũkũ gwake araikara tha iciä ti kwaikaraga kå rä kũrĩa mũtumia wa mbere aikaraga mm. nĩ akomborete nyũmba ĩngĩ kando ĩrĩa rĩngĩ maikara ĩrĩa maikaraga na cirũ nä guo twacokire tå kä rwo hingo yagå rå kä te nä guo twerirwo kuu aikaraga rĩ hmm. aikarĩte etekũrĩha nĩ regete kũrĩha kuu mĩeri ĩtatũ hmm. wona agĩthama agĩũka rĩu gũkũ after mũtumia ũrĩa kĩrĩa kuona nĩ araherithio agĩthiĩ hmm. wona acoka rĩu gũkũ arĩ rĩ nĩguo ũrĩa akĩrega kũmũne mbia rĩ agĩthiĩ agĩka maũndũ make akĩmũthũkia akĩmũ nĩguo akĩgũrũka but rä after that kågå rå ka kå u å guo nä guo acokire agä twarwo kanitha o the same day hmm. akä hoerwo gå rå ki å cio gä thira mwä getha a kå hihi rä ni no ngorwo ni nawe tå rä tiramenya å raria å wa ma kana nä å rahenania no thakame ndä nditå kå rä maä andå aya nä maciranä na kä mani nä na kä mani andå aya matingä korwo marä agå rå ki andå aya matingä korwo marä rå ki othe ngwĩciria kũringana ũrĩa mararia ndikwenda gũtua cira no ni njũĩ nawe nĩ ũrathiĩ ũgĩthomaga maũndũ merĩ matatũ nĩ wagweta ũhoro wa first wife mm. first wife wa kĩmani rĩ mm. arĩ na ciana cigana ena ciana igĩrĩ hmm. kamwe getagwo priva hmm. kau kangĩ getagwo chantel mm -hmm. rugano tondũ ritu hari inĩ rwitũ harĩ wa twin box ũkoragwo saudi arabia mhm. na agĩtwĩra we ni warĩ mũtumia wa kimani yeah. nehereire kimani ni ũndũ wa wa wa wa wa, wa gutecwo hmm. kana gutiganirio eh. na tigirwo na mwana wa mieri iri eh. uhoro ucio ni wa makana kana ni mundu roga guthukiria kimani ritwa uhoro ucio ni wa ma mm. tondu ona atigwo kimani athie ri mm. ndamacugurikagira mutumia riu riri onire ni arahereka ri hmm. agicoka kwao hmm. athire kuhura mahiga kware nigetha onage gia kuhe ciana ciana icio kimani ni aciroraga ndaciroraga na ũreciria kurathia atĩa agakorwo ndaroraga cira no uyu ni ararora Wachirũ riu harĩa hakinyĩte haha ri ni ta biacara kimani areka na mwana ũcio hmm. Hmm. inyuĩ nĩ mũrĩ mweciria ni kigira tuma heri akue mwana kana akene ta mwana tondu aingĩ ni nĩ kũmũherithia aramũherithia eh, kũherithia mwana e nie ndamuririe ũguo ĩ hmm. akinjira ati ni kwaga thawa ici ya gwĩka no ndacokire ngä mwä ra mwana å cio hmm. no å twarage ndä kä a hmm. tondå we wä hmm. na nduthiä ti kå manica atä wä må tinie moko ndå ngä hota kå rehe må tu må tu nä å kå rehe tondå we orindä wä na nduthi na nä å gå thiä å thå na kå u nja kå ringana na å rä a ngåä na nä wä ihå ragia nginya stage so å guo ndå rä atä kuga atä wä må ndå wa gå korwo å kä heo teithio kuma kå rä andå tarä kä ndå ta harambä no mm we wä må ndå å ngä hota gå twara mwana å yå ndä kä a å kamuoya mathaa marä a mangä rä ngä å gaikara nake gakorwo wahota thå kå mm-hmm. if mm-hmm. no tongoro horo nä må ritå no wike atiriri mm-hmm. eh, ngä cirå arä kie kå horeria marakara make rä woe mwana twarä re mami na mami ndangirega ndekurega guikara okay ringana na ndä mwä tondå my mother ndä må ä må hmm. no ndangärega gå ikara ndangärega gå ikara nake hmm. rä u kumania na hau ndiä angonire tå tiramenya å rä a tå ramwä ra hingu agä korwo nä ona channel njega to kiria ya gå korwo agä trend hmm. media tondå hingo ni hingo akoretwo ambia gå trend media to hingo ndamuonete hingo election mm. ekirä te mwananda ngä mm. tä horo cio na njä ra nditå må no ya kwenda kå menya nä kä mm niguo anjirire ati mutumia wake ati ni athire ki hmm. ki ki ngimwira aca we oya mwanae wambe umuinukie hmm. niguo maundu mambe magire hingo ũcio akorwo rĩngĩ ahoreria meciria hmm. mũmenye ũrĩa mũgũikara to niĩ mũciĩ wanyu ndingĩwĩingĩrĩra na ndingĩgeria kuga atĩ ũmũte kana kĩ after all inyuĩ nĩ inyuĩ mwĩyũĩ mamu anyu ena ũmenyo ena ũhoti wa wa kurera mwana uyu ĩĩ no hoti mamu wanyu arauga atĩ ndeto no rira kuma mionire my mam ndamĩonete no kũigua araigua story ũrĩa iranea tondu hmm. tondũ kũmwĩra maũndũ mau mothe ri mm. nahota gũkorwo na stress na ndakĩgeretie gutwara mwana mami akaremwo nĩ kumurera tena undu ũngĩ ndĩrenda gũtheria my mom timukurinu uh -huh. mm. Uh, oh, Kimani niguo araugire media station ini. Eh, Kimani araugire baba ni mukurino na mamu ni mukurino, mamu witu ti mukurino. Akimaanisha mamu ni mukurino, ara aramaanisha mutumia ara Aramaanisha mutumia ucio ngi wa baba wao. wa wahikirio ni baba wao. Mm. Koguo wako ni gukanara kana mamu wanyu. Ni gukanara kana mami na da support gi mami. Mm. Ona angiona mami amuhureire thimũ ndoyaga, mm. yarengeka akamihoria Augire ndakoragwo a uh, akisaidina na mami, hmm. endete baba wao endete baba ugukira mami, rĩu ũkarigwo atĩrĩrĩ na mamu ũyũ nĩwe mũmũciari niwe ũmũrerete na mathina mothe, nginya mamu agage ni undu wao, ũcoke wĩigue mwana gikana mamu wao. Ndeto ĩno onaniĩ nĩndĩrakinya handũ ĩkanditũhĩra mwĩroreri wa mũrũri, no reke tũthiĩ nambere andũ aya mathiĩ magĩkĩraribaga maũndũ merĩ matatu uh, ngwĩciria hari ndu nginyu murenda gå clarify ithuĩ tũrenda kuga arugame na msimamo mo ongorwo nĩ mũcanda arenda gũteithio hmm. atige kũingĩrĩria bamĩrĩ ho mm-hmm. ithuĩ tũrenda gũkorwo tũrĩ andũ atheru tondũ tũtimũhĩtĩirie ona tũtirĩ twarwa nake na gũtirĩ kũndũ kĩmani arĩ aheritio we mũrĩ moya ikinya rĩa gwĩciria kũmũrerera mwana ũcio nĩgetha akĩrute wĩra ona hatirĩ mũndũ arĩ orio ũhoro wa mwana kona kwaria makĩmani thaa ici hatirĩ mũndũ bamä rä -inä itå hmm. mm. Na tene tene rä kana nĩ ihinda rĩu? Ĩĩ tene tũraragia wega biũ, hmm. no kuma ambĩrĩria gũthiĩ ũguo Tiktok na media hmm. tirä må ndå ararä ria Na rĩu tondũ ndaigua rä Kim ndaigua na ciana rä nä guo ciana icio ingĩ nĩ ateithagia kana no no ũyũ arateithia ciana icio ingĩ ndateithagia hmm. ona nĩguo na ithuĩ tũreyũria atĩrĩrĩ hmm. angĩkorwo nĩ arenda gũteithia ũrĩa ararega nĩkĩ kũmaikĩra othe atatũ hau mateithio marĩ othe atatũ hmm. ndamateithagia ona rĩrĩa athiĩ kũu ona yogati ya kĩbaũ ndakuaga athiaga ũguo moko matheri o nĩ athiaga kũmona tene nĩ athiaga kũmona no rĩu nderĩga tondũ ona he hĩndĩ ndĩraiguĩte kau kanini nĩ karũaru mũno nahũrĩrwo thimũ ndekuoya na Kim nguria atiriri akoretwo na atumia igana he hatumia Kim ni aingĩ ona hota kumatara haria aria njũĩ ni eri na he angĩ ndoĩ makieherera acio mona muthako hmm. ũrĩa Kimani aramathakĩra Kimani ko wikaraga ri hmm. ni gwake kana ni kwa ni kwa u ni ukombora kũu ni gwake hmm. magurire na First Wife ũgauga nyũmba yo nĩ yuraga ndiuraga ngarigwo mĩaka yo yothe aikarĩte hau mĩaka mĩingĩ rĩ mm. thaa ici arambĩrĩirie kuonanio media nĩguo kwambĩrĩria kuura aikarĩte hau mĩaka igana na aikarĩte hau makĩria ma mĩaka ikumi Hmm. koguo rä u ndarä haga nä hake ndarä haga nä hake magå rä te na binya ciarä ä magå rä te na mhm. nginya å guo mathondekete mathondekire nake ona he handå ndä raiguire akiuga ikaraga atä akomaga runguo rä rä na kipofu mm. mau mothe nä maheni niä mwä roreri å iguä te rå gano rå rä kå rwa kä mani kä mani nä akoretwo akä heana ndeto nyingä må no o harĩa athiĩ nĩ akoretwo akĩheana ng'ano different kwa mũrũri ithuĩ tũtiahutĩtie horo wa Shirũ nĩ hĩndĩ tũraũhutirie kwa sababu he handũ athire akĩũhutia ah, na ndeto icio ingĩ nĩ kũngĩũria mamu wa Shirũ na mamu wa Shirũ andũ aingĩ nĩ morĩtie jefa Jeffa rehere mamu wa Shirũ na Shirũ tũigue mwena ũrĩa ũngĩ nĩ ũndũ ũcio nĩ ngũkwĩra we mwĩroreri before te wothiĩte harĩa thĩ kwandĩka horo wa irumi kana kũruma mũndũ ũrĩa ũngĩ tafadhali horera tu tũthikĩrĩrie ucoke rä u å to nginya å rumane no å advice no watuä ka harä nä kå rumana rä nä mahe advice ro kwenda maikare na ki shiro ena reasons yake cia kuma gwa kä uh, ah, no koro hali athire akä ka interview ri ngiri no we uwi ä mari ugire kana kä rä gäatå mire ugire reke ni tåkå igua å guo tå na mbere ni ndu cio reke tå ikare thä na mamu na shiro tå tuä ke gå matatu nao mwä ni nä twacoka na nä wakä nä twacenjia gä ikaro tå ticenjetie ikaro no nä twacenjia må ikarä re tondå andå arä a mauma nä brother na sister ya kim nä å ndamba kå rä kia kwehera acio nä o maciaranä irwo na kä mani mami å mwe baba no different rä u thaa ici tå ikarä te na ciro na mamu wao å yå niwe uria ugikorwo agitwo mother in law wa Kim uyu ni mutumia wa Kim akoretwo aki accuse ni amuhurire na ni amurumire uyu niwe mutumia uria baba wa Kim araugire nä amerire ndangä na mwana ta marenge atwä re atä rä rä nä amerire matigacoke gå kana tå beca tå nini mokae na mbeca nyingä rä u rä twä haha nä getha tå kä raribai maå ndå merä matatå tondå nä kä andå aya manjä tire ciro nä ngå kå ria akä å ria atä rä nä getha å re mwä roreri å yå nä mamu wanyu å må må ciari eh, mam mm. nä ngwenda å geithie mwä roreri wa må rå ri mwĩroreri wa Mũrũri TV mũrĩega mhm. mhm. we wĩtagwo atĩa niĩ nĩ niĩ mamu wa mhm. kana cũcũ wa Elvis eh. gũkũ ikaraga gwĩtagwo atĩa gũkũ tũikaraga gwĩtagwo eh. gacagi ka ngũrwe kana komoroko gaka nĩko gacagi ka ngũrwe ndĩrerirwo nĩ ngũcerio eh. ah, gũka baba akĩmanjĩrĩria kũnjaria gũkũ nĩgetha nyone gå kå imwana iranyua bangi na iranyua njohi ngwä tigä raga må no no ndikire ndiraigua ka kaharufu na kabangi ngai no munene renda ri ndirenda tukurerifai maundu meri matatu mam mm. uh, kim ri we kä mani kä kimu okire harä hmm. haria thutha kana kimu å umwe kuma ri tucoke hau thutha sawa haria hmm. thutha ri hmm. nie kimu rä atiriri nie ndonire mwanake from nohoya mm okite akĩngora haria wĩra-inĩ hmm. na ciana ici ciakwa hau hmm. okire akĩrũgama hau hmm. arũgama ĩ airĩtu aya akwa ithuĩ akĩona nĩ anene ngimera thambirie ithaburia rĩa hagire ki hagire irio Kim okire na kiherehere kiu gĩake na nĩguo akiuga atĩrĩrĩ he watire mũkĩrwo ni mamu thambie thaburia na gũtirĩ ũngĩigua akĩoya thaburia agithambia agithambia agĩthambia thaburia akĩngamũrĩra aicoka akinengera anengera ngiuria atĩ ĩ nake na ndimũĩ ri anyuma naku ne nditindanire ha tugĩgĩikara tũgĩikara agĩũka akĩambĩrĩria gũcera mũthenya ũngĩ agĩũka akĩnjia mam na nĩ ngũkũrehera baba ĩ hmm. eke atĩa hmm. mũmenyane ngĩrĩu atĩrĩ tũramenyana gũtirĩ mwana wakwa me ndugu hmm. ndirĩ ndamuona rĩngĩ tũramenyana atĩa na mũthuri ũcio ngĩkĩmwĩra nĩ sawa haya tũgĩikara twaikara rĩ tũgĩikara we nĩguo rĩu mambirie gũceracera na ũyũ haya magĩceracera magĩceracera niĩ ndakormakora handũ ngamera inyuĩ to maundu tuu mureka ndiramona we hmm. ndiramona wega aya tugithianga tugithianga ndagika ya mwico ri niguo ndakiagire mwiritu ndaga mwiritu ri i ndagithie aya magiikara magiikara kindu ta mieri itatu ina hmm. itai ndamenya kuria maikaraga itai ndamenya haria mari hmm. magicoka ri twagiire gathina guku gwitu merwo ri magiuka ihenya moka ihenya ä rä u hau nä ndamenyeire kå rä a maikaraga na ngä menya wanjirå ikaraga na kiu mm. na hä ndä rä othe wanjirå ikarä te ndå yå ragia mwana rä kå rä u rä kana we nä wamenyaga nä gakinyå gakå hika koguo rä u wä ta må ciari nä wamenyaga nä kå ra rä u nä wamenya he handå ngä wä ta må ciari rä nä å kä ambaga gå kä he mwana å cio ihinda mm. wone mm. tondå ndä rakä kuonaga nakerä na må ndå å yå nä aragä å kä te akanjä ra å gakä menya marä o ha marä o hamwe mm-hmm haro ya ciro na kimani rä mm. kuratuä ciro nä umaga kwa kimani muna oka gå uko gå ari arä o må ciä arä o må ciä nä wa ma na kimani akagä ra cabi gå kå maigana ona kimani ndarä agira ra cabi mm. wanjirå rä mm. arathiaga thomaga harä cukuru ya beauty mm. aumaga kä roko gä tene mm. agoka akandigä ra mwana agathiä thukuru agathiä thukuru haha junction mm agathiä agathoma mathaa manini mm. agathiä tha igä rä akaumä ra thaa må mm. gwanja mm. ngamå ikarä ra na mwa ngamå ikarä na mwana au cukuru rä hmm. agoka akoya kä akoya mwana hmm. na tondå kä mani nake akiumagä ra wä ra kä rokori å hmm. yå akä hingaga nyå mba atä ana manie nyå mba koguo athire andå arä oka kå iyä ra cabi mhm. na haha kä mani matigana na wanjirå rä nä getha kä mani tuä ke nä akuoya mwana rä mambä te gå tigana ihinda rä atä a mĩeri ĩrĩ mambĩte gũtigana mĩeri ĩrĩ na wanjirå wakwa agatiga mwana kana goka na mwana wanjirå mĩeri ĩyo ĩrĩ aikaire na mwana gwakwa tondå kimina nä konfamire akä njä ra eh, oire mwana kwarä må thenya wa gä thurano näguo kimå ire mwana må thenya wa gä thurano koguo before gä thurano nä mwatiganä ta mä eri ä rä mbere mm. nawe ågakorwo nä we wä na mwana gwacokire gå iria atä a we nä watuä ka nä watiga mwana gwa kä mani tondå rauga nä gå ikia waikirie gä tä-inä nilienda nilipatanga job mm. juu kim kitok, nikitoka kwake alichukua id mm. simu line mm. kila kitu yangu mm So nikapata job nikasema wacha niende kwa Kim mm. nichukue ID. Mm. Kwenda nilimpatanga ni mavitu zake anatoanisha za kazi. Mm. Nikamwambia hey, nimekujia ID yangu. Akaniambia ana. Hiyo time uko na mtoi? Nimebeba tu Elvis wangu, mimi sikuwa namuacha. Mm. Nikamwambia nataka ID yangu. Akaniambia sina. Tukafurugana hapo, tukafurugana, akanipiga. Mm. Nikaona juu mtu ananipiganga vibaya, wacha mi niondokee. Mm. Mi nikatoka kufika kwa kabridge kengine kako hapo kambao, mm. Kima kanifikia. Mm. Mi nikifikiria ni, anaenda kwa duka nikamuondokea hivi njia. Mm. Akaniambia bule toa mtoto hapa. Kwanza venye nilifikanga kwa geti nilimwambia si uliacha huyu Elvis kama ana meno. Mm. Sahii ako nazo. Mm. sota venye nimeenda hivi mm. ukimkujia tena atakuwa anatembea. Mm -hmm. Hapo ndi alinifuatianga mm. akamchukua kumchukua si alimleta home mm. mam naye akamchukua mm. akakaa siku tatu juu niliendanga huko date 5 mm. na akaleta Elvis mm. sasa alimkujia date 9 asubuhi home mm. date Disney ndo siku ya election, election. Mm -hmm. Asubuhi aliingianga kwetu 5 mm -hmm. ndo alichukua mtoi. Hiyo ndo ilikuwa siku ya kwanza Kim kuonekana amebeba mtoto kwa jana. Hiyo ndo ilikuwa siku ya kwanza mm -hmm. na hata mama mwenyewe kukua mm -hmm yeye alikuwa ameenda kuvota mm -hmm. so si sima mkurudi alipatanga hakuna mtoi mm -hmm. kim ndi ako na yeye mm -hmm. mm Mam Kim anasema kuna wakati ulimwambia hutamlelea mtoto, mtu abebe msalaba wake ama mtu abebe mzigo wake. Kuna kitu kama hiyo? Nä ndamwärire hmm. no ni after riu u cira ri thiä rä hmm. eh, agä å mwana mm. tå kuo mm. harä a wä ra-inä hmm kairitu kau gakwa ũiguaga gagitinda akiuga ri hmm. gagĩũka gũkũ nyumba ri hmm. gagĩkora mwana gitini hmm. agikioya mwana agĩũka nake haria wĩra na magĩũka makija mamu najua mtoto ameachwa mtoto ameretwa na tumempata kwa nyu kwa nyumba ngĩmoria arehirwo kija ija twamũkora nyumba ngĩmwĩra atirĩ na ri tũgĩikare na mwana tũgĩikare na mwana riu ri mũthenya ucio arehire mwana ri kwĩ mũthenya ũyũ ũngĩ rĩ twacemanirie nake harä nona harä mwagarå na ngari hmm. hau hmm. tå gä cemania nake hau angä ranyoria ndangä rahä kire ona å guo na mahätanä tie na wanjirå guo hmm. kimu nä tå rarä ndå må no må nä arahete gä tä o nä aranihecimä te no rä u rä twacemania nake rä akä nyona akä garå ra nduthi agä å ka akä ngeithia ngä må geithä ka ngä må ria kä mani nä å randigä ire mwana na we nä we å rehirie uratuma nginya wanjiru athie na ni ati andu tũrarekanĩte na wanjiru athie kundu andigire mwana koguo tiga nĩ mahĩtia maku wanjiru wanjirũ ndangĩrandigĩire mwa ndangĩrandigĩire mwana ngimuria na riu ri uratigire mwana ũtukũ ndũnatigĩra mwana iria ndũnamũgũrĩra pampasi ndũnarehera mwana nguo ngwĩka atia mwana ndi ngumuheki ngumuhaki ngũmwoha kĩ naigua ũrĩa nä akeheire ndeto nyingä akä njä ra nä ndetagä ra wanjirå ga wanjirå wonaga ndarä nä mahete ndimå ya niä ndinokaga tå cire tondå obviously nä tå raikarire thä na inyuä na baba wanyu aroka må ranjä thuri na turaria no må muroya iki muroya ikinya ngä mwä ra rä u kä å wä ke å guo ä pampas na å ndehere iria rä mwa rä mwana mwana ni nguikara na no korwo ti å guo ni nä indo icio ä we å ke woe må rigo wethe wanjirå må muoe mwana wa mwana wanyu okay. ona nubwo cio sentence iyo kiuma kanua-inä ka maitå nä må ramä erewa wega biå tondå nä ataririe mwena waku tondå kå ringana å rä a taririo mwena å rä a å ngä mm. rä kwatuä ka waugire ndå teithia må ndå må rigo wake må ndå e må rigo wake no å mä tarä rigwo amä tarä ria rä wa kå mä taåkwo tondå ndarigwo kå gä korwo må ciari wa nyinagani å cio kå rega kä rä u rä mamngå ria atä rä rä cirå na kim nä makoretwo makä hä tania nä guo hä eh? ndä ä yo mä ario erä cirå mm. aikarä te rä aikarä te gå kå na mwana mm na ndå rä wakorwo wä na mhm. thä na na å horo å cio ciru nä makoretwo makä hä tanä baba wao magoka gå kå baba nä ndaiguire kiuga baba kima nä ndaigua akiuga nä å te na thuri gå kå mm. oguo auga mm. moka gå kå rä he hä ndä wamerire matigå coka gå ka gå mm. kå magokaga na, na tũbeca tũnini mm -hmm. makauma magathiĩ mwena wa kuti marenge rĩu nĩ mathiĩ moke na mbeca njega mbeca irahutĩka ũhoro ũcio ũkonekana atĩrĩrĩ ta, kana tarĩ biacara cirũ acoka gwa kĩmani akaingatwo agoka nĩgetha akagĩrwo na mbeca agacoka nĩgetha akagĩrwo na mbeca mm. niä reke njuge mm. rä u kå ringana niä ndä ta må ciari wa ciru mm. nä mahätanä tie o maita mangä kinya mana matano na mahätania rä å yå oka rä magoka gacira twacira rä ngakiuga u riu ndå nduri mwena ungi support mm. mm. tondu urathikiriria mahitia moyo mm. na ugathikiriria mahitia moyo nie ndi ta muciari ri ngamera atiriri inyu mugwika uguo githii tutiaria ni wona uguo twacira ni mwiguana ikwanyu mm-hmm. thabarä cingä kinya icio ithatå nä macokithagia mm-hmm. maoka tukaria maoka karia magacoka mm-hmm. magacoka no ä no ya må ri ciro agĩthiĩ aftari uru rä u nä oka gwakwa mĩeri yo iri ri au mahali ya cukuru ya beauty ri agiuka ũka akä kazi ka kazim tayari hmm. enda gä tunyätwo gä bandä hmm. enda tunyätwo thimå hmm. akiruta ruta wä ra akä ruta wä ra wa mbere mari hwo må wa mbere ri kä bani ya oya ucio akiria na wanjirå nä we wä na mwa we na mwana raundi ya mbere akiria bia ciake haya rä u tondu tondå okaga ngamwä hi he wanjirå gä bandä onokorwo hmm. ndå kå muhe thimu thimå mwä nengere gä bandä gä ake aikare na hmm. aikare nakä o hmm. ni wona nä wa wanjirå wa mbere tå tiatindanä ire tondå othe å twaiguaga cirä o thimå-inä tå tiakiugaga nä oä piri kana agagä thiä hihi agagä ka mbeca agakä hota kå ruta tå twaikara ri cirå ngä atiriri ra atä rä thiä å ripureci raini hmm. tondå nä mwana tå kä rä na thä narä rä hmm. thiä ripureci raini hmm. wone kana nä å kuona kä mbeca ici cia next thiä akä ripureci raini o guo ngai akä må teithia tondå nona tå gä kä rejestero tarä gä bandä agä thiä ngai akä må teithia akä rejestero arejestero rä agä å ka na mbia icio rä u rä Wanjiru akiuma kazi mtaani mm. au makazi mtaani ile agiuka agikioya mwana wake hidio hidio araruta kazi mtaani ile mm. mari na kimanika na matinete basi guku gwakwa bado o mieri kati ya mieri ino iri okay e. Eh. mm -hmm. riu riria tuikarite haria wira-ini ri mm. baba wa kimani agiuka mm. akima e hey, wanjiru niä hå tä te ä niä nogete ä nä noke inå ke ä mm. kanduge å kandugä re kwarä gathagathi na cara å mm njĩto ndangĩmũiginoaga rĩ agĩkua mwana wake niĩ nditamenya ũrĩa ndeciririe ngĩũria wanjirũ nĩ wathiĩ ũguo nĩguo ndamũririe ndiũĩ ndeciririe atĩa ngĩmũria kiugo kĩu ngũthiĩ rĩ niĩ ngĩtigwo hau wĩra-inĩ wakwa tingĩcabĩra customer ciakwa na ngĩkĩhagĩraga gĩtheri niĩ ndeka ithano rĩ ngĩigua kĩũndũ kĩanyita ngĩũka nyũmba gũka nyũmba rĩ ciana ciokire ihenya mam siukuje siukuje ngĩmoria ninini sirwamekuja kama nalia mm. kimuria naria nini sai tumeachana hapa mm. kenjera si ukuje giuma ngiuma ngũthiĩ gutengera ri na nakwĩrĩa hau haitũ ahihũrĩte gĩcanjama kĩa andũ ũguo rĩu niĩ na ndaiguaga na story akĩciwa mwana mwe mbaya nĩwona ũrĩa ũrĩte cirũ nĩwona ũrĩa mũkururĩtie kĩriũ atĩrĩrĩ ndagĩka cigana ngĩthiĩ rĩu ngikoro ũyũ ehithite kumbe haria harĩa kwĩhithĩte cirũ mm. rĩu kumbe haria kwĩhithĩte okire oyo oywo aigĩrĩrwo ciande mm aigirirwa rwo ciande rä rä cista ciake igä thiä kaka wona haha hmm. rä kegå kä te rä gakä hmm. hå rwo ngundi rä kona kanjokä ge kaibu hmm. aibite te akaigana å guo haya ucio ngi nake ri agithie kumuteithura kå må ruithe ra kiande agithie kumuguceria na uko thutha akä ri nake akä ringwo rä u ä kä bindi oe ihiga nä getha ateithå wa nyina rä u rä anake angä tondå gå kå gå tikirä må ndå ta må ä rä apana ndå mwana å ringi makimutunyukithia ciro hmm. ciro niguo okire nyumba hindi yo ndari na mwana hmm. atigite mwana nyumba ni uyu ahurwo ri au hmm. magaririo ni ithe tondu ahurirwo ithe hau nwa ithe niwe wamugerire athire kuhurwo ithe hau haya ciro ri ure agiuka ngimuria na nini riu tugicokanirira hau hakwa riko-ini tukiaria u mundu rume kimu ri agiteng'era nyumba agithii akirea cuka ri agikuwa mwana na akigirira cu agiuka oka ri atukorire tu tuikarite hau uguo na ciana ciakwa na atumia angä rä u maithe bado mm. tokira agä na mbere mm. kimu okire na gä thurima aingä hau å guo mam ndä kå ria atä rä ndeto icio irä kå moraria itarä ho nä ndagä å iwega gä thå ri kä rä a må ndå å cio okire nakä o ngä ona angä tå kuhä ithuothe riko ndå niä ngä å ciana ciakwa mm. nä wona ndokä ra rä ngä må ria kimu nä nini je sijui nini niä ndokä na hasira ngä må nyitä ra haha ngä må rä kiumå renda kå nyonia atä hmm. rä u rä rä athire kå ndå gä ria kanua nä å ndå wa marakara rä ngä må hå ra rå hä hmm. hmm? ngä coka ngä må ringa ngundi nä guo nä ndamå ringire ndä ta må ciari nä ndamå ringire no rä u rä rä rä a andå monire å guo rä magä ra pana wachana naye tiganana na tigana nake rä rä a ndamå rekirie rä acokire agå bara akä nja wee usinilete we ni niwe ndirariria kwani we ndio nimeoa hmm? nigwe kiburia kira kimwanjuria hmm. ngigia hacira ningi ngimukora ringi ngimwona kindu kia mbere hmm. tamba urute mwana hmm. ona kuite mwana na cuka tamba urute mwana hapana nie mwana ndikå riu nonareka mwana å na nä amå haha å guo na cuka mwana å cio nginya aumire e eh, må tinia haha å guo nä cuka rä u rä atumia makiuga ä o naä nä tå kwä heire må no hebu twaå må toto akirega na akirega na akirega arega guo rä u atumia moki atumia ta ikũmi na rä a akä rä na hinya rutwo mwana arutwo mwana rĩ mama goro iri agĩka atĩa agĩthiĩ agĩthiĩ nĩ atunywo mwana nĩ atunyirwo mwana na mwana mwatigĩrwo mwana acokire gũcoka moko-inĩ ma rä u rĩu rĩ gũcoka moko-inĩ ma kĩmani rĩ hmm. ĩti hĩndĩ ĩyo wanjirũ athiĩ kũgĩra gĩbandĩ wanjirũ gwa kĩmani rĩ nä ndä ronire interview ä ngä å kiuga gwake ma nä wahå rirwo gwake ma nä umire nä kä hmm. Rita Kim ni mtu wa madem hadi kuna de alikujanga na, na sasa ule mwenye alifanya nitoke huko alimletanga kwa nyumba. Mimi nikaona huyu mtu hata kama amekuja sana jora, tukichukuana naye, mimi nilikuwa ajifanyia job zangu, so Elvis aizi ni shinda na shagro grow, so tuliachania na Kim kuhusu mademu ako huku leo, ako huku leo. Hadi kuna siku nimepata zile manini zinaitangwaje, zile za ukilala na mtu ame ako na mtu mjuu una, unaziendea za kujiprevent mm -hmm. preps kugitira eh. nini type ya oh kuna dawa za kuprepare za kuprotect usipate AIDS ukishuku. Okay. Oh, hizo ndo ulipata? Sote hizo ndo ulipata nikona. Kwanza mimi hadi sikuwa nazijuanga juu sijai siona. Mimi mm. nilizipatanga kwa koti yake. Mm. No, no, ulijua hizo dawa ni za kuprotect asi get AIDS. Si nilikuwa na simu, mm. nili Google. Mm hapo tukaa nimekaa ya hata juu na fari na simu mi niligoogle alafu hiyo siku alikujanga huko akakunywa sana sana sana so alikujanga pombe eh hmm. alikujanga tu kama amejiekelea hata kwenda kazi okimu oh, kunywa pombe anakunywanga mm -hmm. sasa mi nikaona naye mtu pia amekuja sana mm. so unajua mi siku anajua hizo ni mayarve sijui ni nini mm. najaribu kugoogle sielewi mm. Ah, mi nikaona ngo mtu hapana sindo nilimwondokea juu nikaona hata huu dakika ya ni moja kwa simu yake ukiingia si msichana mmoja ama wawili tofauti tofauti tena hata ingekuwa afadhali ingekuwa ule bibi wa kwanza si mhm. huyo mm-hmm. ni mhm. wasichana tofauti na ukiangalia mm-hmm. kuna mwingine nilipatanga text mm-hmm. ya msichana ako na mtoto mm-hmm. anamwambia waende dna mm-hmm. nikauliza kimu huyu mwenye mna, unasema wanakwambia waende DNA alikuwa amemse Njeri jirani Hmm. Sasa niko atafuta ngapo Njeri na mkosa jirani anaitwa Njeri na mkosa mm. Nikamuulizanga hiyo story, akaniambia sijui msichana bwana yake alishikwa naendanga kumtengenezea stima. Nikamuuliza unaendanga kutengeneza stima? <laughs> Jukimu utengeneza hiyo area yote ya chini asiwe yeye ndiye ameweka stima E, nili, nili, ja, um, Sunday nili, nikifanya hiyo interview ingine nili, nilisikia kitu akatengeneza stima eh, hiyo e, ria yote stima ni zake so akaniambia huyu mi ndo namtengenezeanga stima kamwambia sawa stima DNA zinaingililiana wapi kaniambia sijui alishikangwa sasa anasemanga mtoto ni wangu nikamwambia si msichana aliachona mtoto na mwende DNA so vitu kama hiyo ni vita nikaonanga mi sitavumilia hapa kushindanga kila saa ni hii ni mnaulizana sana ni kusutu mademu mm-hmm. si mhm. kitu ingine mi mhm. nikaondokea watu wengi wanauliza mbona all along uh, hauko umejitokeza umejitokeza venye kim amechangiwa kwa sababu watu wengine wanadhani uko after pesa ya kim na one thing mtazamaji wangu kana kindu kimwe ndarä kwa notice ni atärä rugano ruthe tå ratå rä te twä twa notice cirå mamba gå na kim shiro nä ikarire na mwana mieri ĩrĩ kogo kimu oire mwana hĩndĩ ya gĩthurano thutha wa Shirũ gũikara na mwana ũcio thutha wa mĩeri kahinda ka mieri ĩrĩ kogo shiro uh, arafu doge ũngĩ ndĩrenda clarify Kim ugaga nĩ gũikia waikirie mwana gĩtĩ-inĩ mimi nili, hata nilikuwa natoka hadi saa ngapi sita mm. cha Elvis mm. hata kukuwe na baridi na kaje mm. nilikuwa nabebanga Elvis mm. so yenye anasema nilimrusha mi alinishikianga siwe mm. nikivuka mm. nirudi home Mm. akachukua mtoi. Kakim, Kakim arakoretwo arĩ violent. Kim ni mtu hataeleweki, yaani mtu wa vita tu, sira zingine mm. hadi hmm. siku akinipiga mbele huyo babake hmm. ona hiyo draw yake yote hmm. alivunjanga vio zote mm. hata hmm. ukiangalia kwa video hizo, hiyo draw ina vio koguo fafa wa Kim nĩ kũhenania arahenania akiuga atĩ atĩ ndwahũrirwo ndarĩ wahũrwo arĩ hata ende alinizindikisha saa tatu alinipitisha hiyo ya mahuti njia asiwe mm. akinipeleka home mm. mami muthuri hmm. mm. ucio nä arehire ciro gå kå ahå rä two ndamå kinyirie ciro okire wika nä amumagaririe nä gwa nä amumagarie tondå after hä ndä ä yo amå hå hmm. ra rä nä guo mokire bandae hmm. nä getha tå cire koguo nä mokire gå kå na thuri bandae eh. na må thuri ucio agä tä kä ra nä amumagaririe ciro ä eh, nä augaga atä rä mm. amå kinyirie na hau mm. akä mwä ra inå ke ciro mm-hmm. eh. må thä å cio nä ndonire akiuga nä akwendete må no makä ria noho akauga atä eh, he hä ndä waregaga kå ruga na oho karega nginya gå thambia indo nä athambiri indo cia thikå igä rä ikwaje uende umekuja kutembea na uoshe vyombo tena hata, hata kama ni kuosha vyombo kim ndiangeosha si mzae yeye anasema aliosha vyombo na njia gani kwa mudhi usoni ni arahera anadanganya mimi hata naweza sema anaweza penda aseme hivyo nikiwa karibu kama ni kuosha vyombo Kim ndiye angeosha kabla babake kuosha inakuwaje mzaindi anaosha vyombo na niko around sipiki alikuwa anakula wapi Kim eh uh, interview ya Gwori Gwori wogire atĩ Kim nĩ arateithagia ciana ciake na ndathikiriria sister ciake mauga Kim ndateithagia ciana ciake. Mimi alikuwa ananiambia hey, acha niende nifanyie river shopping mm. arudi shule mm. so naona mimi hata hiyo story sikuwa sure nayo mm. kama anawasaidianga juzi juzi tu hapa nikipita hivyo saika mm. niliona priva akwa kwa siweji akiokota machupa na ni ule naambiwa ngo analipiwa ngo school fees mwana usi dathomaga asomangi mtoto mwenyewe hata ukimsikiza ajui kuongea na ni mtu sahihi i think ako 7 years 8 ajui kuongea vizuri ukimwambia hesabu hawezi hesabu kwa hiyo rona kimo agiprovide nako kwira kwiraga gani athiko gurira ciana niambia alikuwa ananiambia sio sijaiona mm. na niliamini ni uongo juu nilipata huo mtoto akiokota machupa sasa ciana hizo sasa nao na mama ya dem maili mm. mm. ni uri wathie å rä wathiä we gå kana nä må rä mwarianä na må tumia å cio wa mbere mm. nä må yaine si tulipatania ausi venye kimalichizi hiyo siku ndo tulipatania ingausi mm. hau niho musomanirire mbere mm. um, koguo koguo nduri na uma kana kim ni aprovidaga waugire ni aprovidaga tondu ni akwiraga ni athigu guprovide lakini pia mimi niliona ni uongo juu mm. how comes analipa school fees mm. na mtoto wa koroe akiokota machupa mm. na ni wakati wa shule mm. so wa provide mwana ucio kim ni araugire interview na turekire ri kim ni araugire mwana ucio ni okaga kuu hata mtoto tulikuwa tunapendana sana sana, alikuwa anakuja hadi tunakaa karibu wiki mm. alafu anaenda mm. mm. na aikara kuma thina na baba wao mm -mm. okaga mwana umwe kana mokaga ciana cierĩ alikuwa na kuja huyu mkubwa mm. juu i think huo mwingine bado alikuwa na nyonya mm. so alikuwa nakujanga huku kijana kakubwa mm. wa okay rĩu rĩ he steps iria ndĩrenda twarie ngũria atĩrĩrĩ Ah, ndakwira tuikare thi twariririe horo waku mugituike a gucota maundu manyu na Kim ri uranjirie wendo na bata na Kim woe na bata na mwana nä ikinya rä rä kå woete rä a kwenda kå buatiria mwana å cio mi nimeenda hadi police station nimeenda kwa department ya watoto walinipea barua nikampelekea so naongojea tukutane huko nä kä gä ratå mire take that long kuma hĩndĩ ĩrĩa Kim anjirie kuonekana? Mi by then nilikuwa naogopa Kim mm. so nilikuwa naniambia nikienda kwa hiyo hao yake mm. anaweza nifanya kitu mbaya mm. so nikaona kabla nikufe juu ya Elvis mm. wacha kwanza niwaondokee mm. mi nikakaa kando koguo nduraikarĩte ũroguo atĩ nĩ ũmaramari nĩ gwĩtigĩra ũretigagĩra kuona maũndũ maritũ eh, we, Kim, Kim ni mtu violent muroreri ni andũ aya manjĩra Kim ni violent ona tukire na mwari wa nyina haha ni auma na wasiwasi ndarigwo ni kũringana na ũrĩa njũĩ Kim rĩ kana ũrĩa ndĩmuonaga rĩ kana ni gwa hana Kim ũguo aronekana video ni gwa akoragwo hana ri muhoreri Kim ni mtu kierere sana. Hizo machozi analia meta sije muona akilia. Ndari akulirira. Hajawahi. Ĩ baby cia gwĩtaga thimũ video ni <laughs> nikimwagitheka kama eh? mingine vitu zingine zilinikuja tu kama surprise mm. mm. hey, ati kuona kima kilia tangu mm. lini hiyo mm. ni uongo koguo ararira ni undu wa kamera oh, mm. Eh. hey. na analia na analia kabisa mi sijaimuona mm. nini ngwenda sister ya kimacoke haha nigetha tå kä raribaire maå ndå merä matatå na we mam mm. before sister kimokite haha rä mm. ureciria wä forward ya mwana ucio we mwana ucio nä å renda cirå mwana ucio kana wä rä ndä gå teithia cirå kå rera mwana ucio nä ngå må teithia tondå na hä ndä ä yo mä eri ä rä nä twarerire mwana ucio na hä ndä ä yo narakä rä kanina nini hmm. na nä arä na akanyua hmm. na ngabondi nginya pampasi tondå ndarä haga kä ndå koguo mä eri yo ä rä mwatiganä te na kimu ndakå alikuwa nakuja once per week twice mm. sasa anakupea mia mm. mia ni unga ya uji ama ni pampas mm. no fofo wao arakiugire video-inĩ ĩyo atĩrĩrĩ mm. arĩ mũira tondũ nĩ okaga kũu rĩ nĩ onaga ũkĩneo magana matano o mũthenya o mũthenya nĩ kĩma mũtigakĩhũre ni kim kutoka tuachane hizo miezi mbili ile do amenipea mingi ni wanchoni 150 mm. ndi alinipea pesa mingi no arauga riri ti before mutigane wä kå u nyå mba rä atä andå agä nä gå korwo gä caria wä ra tondå kimani o må thenya baba wao nä må ira nä arutaga nä akå magana matano må roreri roria kä å ria kä u andå arä othe me nyå mba ä no hena angä matarä nginya akamera no nä wa bamä ä maratheka gå nä kå rigwo kana kä mani no akä magana matano na andå othe ndiucä nä agå rå ki we nä waheagwo magana matano nomenokosti akiganaga kim angekuja kupeso mbili mm na kwambia ununue hadi nyama. Kuna siku kwanza alinipiganga, hmm. mi najua kushuka, hmm. nilendanga nikashuka mama fulani, nilikuwa na doo zangu kwa mfuko, hmm. so akakuja akanipeso mbili, akaniambia wewe pika ugali na nyama. Nikamuuliza shuali, hii so mbili ni unga ama ni nyama? Jukima anapenda nyama sana. Tukafuruga hadi mi nikamwambia siendi hadi hizo maduka, sipiki mia mbili naenda kununua nini, sipiki Hmm. So kiba alikujanga hadi akaniporadi pesa zangu mm. na zile mia mbili akabaki nazo. So Kim kukupea pesa You mean Kim is that violent mom? Mm. Nguria tirire mom. Mm. Fafu araugire ati hindi mokire gå kå ri. mm. wanjirå ni atäkä ati ni nä na muthuri ungi. å ngä nake na kiwa guo mbere ya athuri nginya we wiho ati atä wä ohoro cio Ni ndire muira. Mm na ndingiuga nä akoragwo no rä u reke ngwä re mm. mm. nä wona å rä a andå moyanaga wå tu-inä å guo mm. me wana-inä he mwanake marä å guo nake no ti må thu no ti må thuri tondå kima kä mwainä ingä rauga atä rä rä må thuri wa cirå tigatarä u å guo atä må thuri wa cirå tondå nahoe nä ararire mä ario mä å må no må no må no ona nä yo ä tå mire tå korwo tå ikarä te haha mm araugire atiriri kuu ararä radio ndio hmm. kuu ararä hmm. araugire atiriri cirå rä hä ä athiaga cukuru ri hmm. we oä ndathiaga cukuru atä cirå ambirie kuoyana na anake akaima nyå na anake magoka magoka magoka magaitinda kå rä a matindaga agacoka agacoka hwaini atä rä u cirå harä a maigaga mwana kando magacoka makaiga thimå harä a rä u werä eroragä ra thimå thimå-inä anyita muthako ria uguthakagwo iyo ni mĩario ya kimu ya hwai aracoka arauga atiriri hmm. wanjiru ri ni ahenirio ni må thuri å cio wamå tie hmm. na wanjiru atä arä na ihu rä a mwanake å cio agäcoka agäthiä tondå wanjiru akä rä å ndå oya akä o må nini agäthiä akä må gä rä ra ndawa cia kå ruta ihu hmm. agäthiä nairobi yothe agetha ndawa akä aga agä å ka akä gå ra tå tawa agä å ka akä henia wanjiru nä tå tawa twaho twahoma wanjirũ akĩnyua anyua ri ati ihu rĩkiu icio ni ndeto cia kanua gake iria araririe hwai mm? na ũndũ ũcio ni urandakaririe muno muno muno muno hmm. tondu makiana na mwana wakwa nĩwona na mwanake ũcio mm. okire magicera magicera magĩcera mwanake acoka agĩthiĩ na makiuranwo makiuranwo makĩũranwo mwe miaka hĩndĩ rĩu nĩ mbere ya moyanĩte na Kim mbere na kunene muno Wajiro ndio wahika rĩngĩ pere ya Kimani? kwa tu alikuwa chali. Mm. kwa Koguo no kũndĩti mwandĩtaga <laughs> adi ile kitu tuliachania adi siyezi kuambia juu tulikujanga tukaachana tu hivyo tukaachana kabisa na kimani rauga atä muthuri waku arauga atä nä wahikä te rä ngä rä a mbere mm. rä u atä maybe atuambie maybe, maybe atuambie nilikuwa nimeolewa wapi tondå kimani augire atä rä rä nä maragia in fact nii nanyonirie nginya mbica thimå-inä mm. he tå message yanyonirie tondå gwä tuä ka thimå iria no nä atunyire cirå tumesagi turia gwatuikaga ni chat ya wanjiru na na, na mwanake uria tumesiji turoneka ta turi twa wendo message icio ciarĩ cianyu acha nikwambie kuhusu hizo message ziko si ati haziko mm. mimi nilionanga kima amenizoea sana mm. hii kila saa dem tofauti tofauti message mm. nikaonanga pia waenda kufanyia kitu mm. ishi kukuuma mm. hizo message za kuanzia February mm. hii mwaka mm. sasa nilianzanga kuchatule boy hivi hivi, tunachat tunachat ni, hadi masista zangu wakaniambia hizi message kima kiziona lazima mtafurugana. Mm. Nikamwambia mm. venye kima amenifanyia pia mimi nataka aone hizi message. Mm. Ndio maana nilikuwa nimeweka hizo message azione na finally aliziona. Kogo wewe kidogo intentionally. Ku revenge. Mm. Mimi kwangu nilikuwa nafanya kama revenge. Mm -hmm. Venye pia mimi huwa na feel pia feel. ahikia ya Kim urauga akoragwo nao ri ni muri mwashamani na hiki gwaku nyumba. Eh, si kuna hadi ndio tu nitoke siku na dem alikuwa ameleta kwa nyumba. Ni mlimo furugana. Nisikia hadi aibu. No kama korana kikana. Hadi ni mara ngapi ati unatoka hivi ukirudi hmm. wako hapo. Ukimuuliza ati sijui nini amekuja kutembea sijui nini. Heavy toni nire kimani kite akiuga nyumba iyo ni yuraga ndingikomeka. Nyumba mumikarite ihinda rigana atia? hiyo nyumba nilikuwa naenda kumaliza mwaka huko mm. na ijawai nyesha mm. pale ilikuwa inanyesha ilikuwa inanyesha sitting room mm. na hata inaweza nyesha mkiwa hapo sitting room na mkae mm jusi si kuna nyesha na kwa dhiria atia hindi no kimu ni kwa gwatuika ati ni kwa ura muno ginya nyumba iyo ndingikomeka maybe nilitoka kukaanza kunyesha ama venye alianza kutrend kukaanza kunyesha yeah. tena kuna pali hadi ukiangalia tu wameng'oa huko hiyo nafasi iko hapo, hiyo ni kung'oa, meng'oa mabati. mwonyesho ucio ndurakoragwo hau, haikuwa hadi alitengenezanga tukiwa na yeye mm. kulikuwa na kamwanya mm. nimemshikia mabati saidi ya ndani, yeye anagongelea saidi ya juu, so unashindwa venye nilitoka mabati katokana, ukaanza kunyesha beda kunyeshangi mm. hiyo mm. siku nikadi nikaa limwagilia hadi mtoto maji, anasema mtoto hadi ni mbaridi akunyeshangi tondu ndakionire interview ekite nginya te na gakonia vitiko avotiki mwatheka niki vituko <laughs> tukae tu hivi mm. kukinyesha tu twende kwa hiyo hau jafa uniambie kama tutakaa sisi wote kwa hiyo nyumba ikinyeshanga tondu eh, rwa mbere kim niacokia gituma ka mm. na kiugo ria kuraura ri ndä ngä komeka arurirwo nja mwana ekunikite gakonia uh, ah, akirwo na gakonia koguo ni nderire director wakwa mm. ah, na ngĩmwĩra ta nĩ tũthiĩ na to tondũ njaragia mũno na thimũ nyingĩ ni nĩ ngoretwo respond thimũ nyingi mũno cia andũ ngĩmwĩra atĩrĩ we drive ĩ tũthiĩ nĩ twathire twĩkinya nginya kagĩti kĩa na hau na tũkĩaga kũhinga ngĩhũrĩra kim ndoire thimũ na ngĩmwandĩkĩra message ngĩmwĩra kĩmani ndaigua ũrakoma nja gwaku nĩ kũihũrĩte maĩ ndakũgwĩra ũkĩ ũgakome kwaũ gwakwa ngĩmwandĩkĩra message Kimani thomire message ĩrĩa ndanjokeirie ndamũhũrĩra thimũ rĩ ndoire ngĩra mwanake ũyũ ngĩmwĩra atĩrĩrĩ rĩu handũ ha guku gũkũ gũcoke gũtuĩke story na nona ngĩti nĩ hinge kana gutu ikore thina inĩ ri no tũgĩcokire tondũ nĩ twakiuma kũrĩa tũkiumire kũraihu mm. tũgĩcoke na mũtumia ũmwe eh, ĩtagwo pasta eh, queen esther wĩ us akĩnjĩra jeff ona onakorwo ndũrĩ na maguta thie kaba ngwĩkĩrĩre maguta no make sure kĩmani arĩ safe na ndathie hau ndamwire ngimwira niä nä ndathiä mam na rä u rä ona gå tiä kirä mbura nene nä gå thutha nä gå thutha gwathuthwä te ngä kä rigwo atä rä angä korwo rä u na nyå mba ä yo nä yaura å guo rä ä gwakiura uh, rä u rä gä kä rigwo atä rä rä gwakiura rä nyå mba ä yo ndä gä koragwo kä rä na gä kiuga nä ngakenda gå kä mä ona ngä kä mä ona mm. rä u nä guo ndä renda gå clarifyrwo atä rä rä no kä åria kä mwe andå mahå rithi makanjå ria atä rä jeff angä korwo kä manä twä te nyå mba ä yo mä aka ä yo yothe rä kå rathiä atä muthenya ucio niguo gwatuika ndingikomeka mm. rä u nä guo ngwenda unjira njä nyumba atä rä rä nyå mba ä yo rä rä a kwaura nä gå thama mwathamaga tulikuwa tunakaa jodi kuna siku kulinyesha mvua ingine kubwa mm. mi nikafikira hadi tutabebwa mm. na hiyo nyumba una hadi hiyo maji ikushika defense nununa fence na siwezi kwa hivi koguo na rwĩ rwaura rũtirĩ rwakinya nyũmba-inĩ ĩyo samia ndi nilipandanga juu kuchungulia hiyo maji hadi unaogopa kuchungulia maji yenyewe mm. juve ni mingi lakini ifiki hadi kwa nyumba relationship ya kimani na mamu wao ikoretwo hana atia mi si jumi nilikuwa naona hadi mamake anapiga simu kima chukui simu ikisha katika nazima ukimuuliza akuambi ndakuera mamu wao thimu achukue hadi kuna siku nilichukuanga mm. nikaona mama yake amepiga sana nikaichukua mm. kaambia kima amelala na namwamsha anakataa mm. akaniambia we mwamshe mm. nikaona aja na yeye mm. mi nikamwamsha akakataa kima aliamkanga akachukua simu akazima kaachana naye ndĩraigua kiuga ndũrĩ wa introduce ndũrĩ wona mamu wa kim sijaimwona ndũrĩ toro kwa mamu wa kim mm. -hmm. Mimi mwenye analeta wangu ni huyo mzae. Huyo ndio najua. Relationship yaku na muthuri ucio hana tia atia usifufu akim. Ilikuwa poa. Hmm. Hey, eh, ilikuwa poa. Muthuri ndio ni lake hujia. akihunjia. mwagi deka. Mwahunjia gani? Ati mugucia wafagi. bangi kiu kirembo ngiruta kemaramari miendi unaona kuna watu abotige murori kiremba kiu ratuika ingiruta kina bangi kihurite bangi na thigara nä å cio tiuge wakwa <laughs> ndoria kä å ria gå kå gwathekwo tondå rä u nani ndakä å ria å ria eh, må hunjå å cio na nä guo agä tå hunjä irie ma na nä guo agä tå te kå rä ngimwitirie nginya muhothi munginjira atä rä u ngecoke ngeterie andå muhothi wao nake ona mbia ciku nä tå akorwo nä tå gathiä akorwo nä agathiä matuinä ona ithuothe nä tå gathiä må roreri nä å cio tiuge wakwa <laughs> ndathona nä randitå hä a tondå <laughs> ndä rarigwo atä rä rä mamå renda kå njä ra må thuri å cio na nä guo arahunjirie mm. anyinyi kä ire nä guo nginya online kå rä a kå rä a online nginya no andå othe no kå gano in fact manjä tä tie namba må no mamå tå mä re gacandaka na ndä matå mä ire namba nä mamåhe å gwä tagia thiriteni kabare thiriteni nä ni nini mdomo yako inakaanga hivyo mm. juu kama ulimwangalia kuna mm. venye mdomo yake inakaa mm. akiri mukuru hapana hadi ulimi yake ukiangalia mm -mm. mwana kuja mudhurira ni wakaraiko akaniambia mimi mdomo wangu inakaa hivi juu nakulanga koo sana so unaona mi sikushughulika koo dhwiti kusikia mm, sasa stori ya kwao na masista zake kumbe mdomo inakaa hivyo juu ya nini karaiko mwirore ndacokia andu aya haha tondu he kiuria ndoria ndoria kana muthuri ucio kihunjio gake ni kiama na ndaigua gwathekwo tondu ame hame nyumba-inä ä no kwä na andå angä muno gå kwa bamä nä harä amwe matarenda kwapia hihi kamera-inä na andå aya marakararibaä kä hunjio kä rä a tå raiguire ti kĩama nä gä akaraikå hihi na kå ringana maå ndå marä a ndathi ngä gwatagä ra ndoria kä å ria kä u guothe kå ndinamenya nä kä he niguo tugikancũrĩ tũgĩtwara nginya ndĩrakĩhe heane ũcio nabasi akĩheane akĩheane nĩ gĩkĩra gũthekia akĩheane nabasi ya nginya heo sadaka in fact ndĩraugĩte nĩ ngũmũrehe rĩngĩ nĩgetha akĩhunjĩrie rĩ tondũ ndĩraiguire kĩhunjio kĩrĩa nakĩo rĩ rĩu mũrenda kũnjĩra ti mwathani ũrĩ thĩinĩ wake tanjĩra atĩ mũthuri ũcio mũĩ atĩa na kĩremba mũthuri ũcio ndĩmũĩ tondũ nĩ baba wa joram mm. na kä remba kä u gä ake nä kä a thako hmm. tondå kä remba kä u kä hithaga bangi gä kahitha ninya tigara ona må rebi no akå he kiugo å rigwo kann må rebi kan hmm. koguo andå nä matige gå thakana käugo kä a ngaimå th å ci nä tätebyonennybbb tondå ona mathara e nä weo wambä rä irie kuonania hmm. gwĩtagwo atĩa gũtuĩkanithia ciana hmm. Hmm. akaugaga icio nĩ ciake he ciake he hmm. cia my mom hĩndĩ ya mamu wanyu mũtumia kim auga atĩrĩrĩ kim ndamuoyagĩra thimũ ũhoro ũcio nĩ wama ũhoro ũcio ĩ eh, niĩ no njuge nä wama ma hmm. okay kuringana kuringana na niä hmm. to hena hingo hena å ndå ndendaga gwä ka hmm. na ndarä njä ke na njoramu rä u ngä ra mami atä rä rä he handå ngå thiä kå ruta wä ra na hatigå korwo na network so å hå rä re njoramu å mwä re tå gå cemania handå hana rä u kä rä a mathaa makinya ma harä a ndaumire rä hmm. akä njä ra amå hå rä ire anga ndanoya thimå hmm. arabu thimå yacoka yathiä yathiä mteja hmm. so no conclude kuringana na a ndaigua nä ta hena uma we wanaigua mamwe nyoe complain kimanida mweagä ra thimå ä nä njiguä te ona ti rä mwe nä maingä nginya hä ndä ä mwe mami akä njä ra njå ke ndä mwä re ndamå hå ragä ra nä thä na amå hå ragä ra å kå må o ta mwana wake harä no rĩrĩa Joramu anyitwo nĩ thĩna, thimũ ya mbere nĩ ya mami. Nĩwe ahũragĩra rwa mbere? Ĩĩ akĩenda ũteithio. cangä rwo kuma nä gũcangĩrwo tondũ nĩ agĩcangĩirwo tũbeca twega-rĩ, nĩ makoretwo makä mamu wanyu? Ona thimũ ndangĩmuoera, ĩndĩ akwĩra kuma hĩndĩ ĩyo Joramu gũtirĩ mũndũ witũ aragia nake, hmm. tondũ gwä egwĩciria nĩ mbeca ũramwĩtia. Hmm. Hmm nginya uhoro ũcio wa ciana cia cia cia njoramu cia mbere gũkorwo ikĩrogota maratathi macuba na gũkũ bara nĩtithomaga nĩ asa aca tũtiũĩ hmm. no ciana icio citithomaga tondũ ona he hĩndĩ kana kau ka mwana gokire gwa cũcũ hmm. cũcũ witũ e haha junction no angĩkorwo aira murona tari ni maheni tũrahenania hmm. mũngĩthiĩ borithi ciothe matopeni na Obama mũcoke mũthiĩ gwa cũcũ na mũthiĩ kwa manĩimba mũtuĩrie nĩ mũkũmenya mĩtugo ya Jola mũtikũmũigĩrĩra tũramũigĩrĩra. Hmm. Mwana ũcio kahinda okire gwa cũcũ erwo athi kwa baba wao hmm. augire baba wamwĩrire ndakanaingĩre gwake. Hmm. Kĩmani agĩtwo agĩre mwana akiuga athiĩ mairi saba na nĩ ũtukũ athiĩ mairi saba e ika. Cũcũ akiuga ndegũthiĩ mairi saba e ika arare aroke gũthiĩ kĩroko gĩkĩ kĩngĩ agĩrirwo nĩ cũcũ wao ũcio maikaraga nake cucu oh, wa mwana no wagerire mwana inyuĩ Kim nĩ mwanaigua nĩ aprovaidagĩra ciana icio aca Kim ndateithagia ciana icio maita maingĩ marĩa ithuĩ twĩna nĩ twaragia nginya na mũirĩtu ũcio mm. tondũ ona nĩ tũthiaga nginya kuona ciana icio na mamu wa rĩu cũcũ wao agatwĩra Kim angĩthiĩ kũu ndakuagwo nake mm. atigaga amũhenia nĩngũgũtũmĩra na cio pesa mm. ũcio ũgathira ũguo mamu wao maikaraga kwa maili saba maili saba mm -hmm. shosho wao wa kim shosho wanyu that is toso witwaikaraga haha junction shosho wanyu ni shosho wanyu atia acirite mamu wanyu acirite nä mami wa mami witå nä mwa mamu wanyu mm. na cio nä we mauga paträ nä arerete kä mani ä å cio nä we må rerete tå ngä aria nake no ahote gå å horo yo no ahote tondå nginya kå må ruithia å cio må thuri arauga nä we å rerete njoramu nä maheni mm. nginya kå ruithio kwa njoramu nä cåcå ngaramä ire maå ndå mau mothe må rä ndeto ä no nä nditå na nä ngwenda å yå å rerorera ndå gakorwo tu akwä rorera rå rå no å tuä ke wa gå thoma maå ndå merä matatå nä gwatuä nä gå ona mandä ko nä marauga mahinda-inä ma må ico nä gå kagä a anabii a maheni ndauga gå ndinauga baba wa nä må nabii wa maheni niä ndauga nä aratå hunjä irie na aratå tara må no na aratarä wanjirå na arera wanjirå arerire wanjirå acoke kå rä a nä getha nä amwendete na wanjirå atigio maramari acoke kå rä a wanjirå nyita microphone utwire atiriri we ni wihariirie gucoka kuria ukia gucoka niki na kundu kuu gukirira nginya muthuri urarathima andu kama ndi mzaini mtu wa kusimama kusema uongo surely na je saa kijana wake atafanyaje muthuri ucio ni arekuhoera mami tondu aigue muthuri ucio uria araria ni mundu wina kiugo biu nä rä ahoera nä kä å kä regete gå kä igä rä rwo moko akihoere kå na okire gwakwa må thenya å mwe tu okite gwakwa muthenya ucio twaciraga hmm. na uguo araria akauga ati mari moka gwakwa na mbeca ni ona kimani we mwenyewe miaka maikarite na wanjiru hmm. gwakwa ndari arehe cukari kuota ona kuota tigo gå baba arauga atä mokire na mbeca ngä magire mbia nini hmm. na ndamerire å guo nä å ndå wa kuona atä rä rä nä mwana na makahåthie niä tondå ithe wa mwana å yå nä akuire ndirä na må njarä rä na må njarä rä ria hau ndä ndamwä rire atä rä rä ndarogama ndĩ wa mwana ũyũ na ndĩ nyina maũndũ macio mothe kimani wekaga mwana tondu ni nĩma nĩ tũcirĩte na ndagĩka ĩno ni woka na handu ha tũcire tũiguithanie baba wanyu aramwĩra aume mũinũke mũtigũkua mwana wakwa ta marenge no nginya mumenyo na niĩ nĩ ndaciari nĩ ndaciarire kĩu nĩ kiugo nĩ ndamerire athuri arĩa twarĩ nao rĩ manjĩrire atĩrĩrĩ wanyambura we nĩwe tũgwetereire warie kiugo kia mũico na kiugo kiu waria ni kiiganu makira kimani no igore wero ni mutumi ucio hmm. mwana ndekuma tamare tamarenge ume uthi wa ikinya na mwina baba wanyu haha moke mugire mwana uyu tamwa tamwana nona makinya na hauja na athuri acio ri hmm. athire akinyita kimani kimwira atiriri kimani ndiwange ngiri thano ri uke tugire waji wanjiru nona mari ona athuri acio muthuri hmm. umwe akimunyita akimwira atiriri inawe nawe kawakua mwana ucio atia ona onokorwo ithe ndarĩ ho rĩ tiga kũnyarara mũtumia ũrĩkũ mũtumia ũcio onokorwo nĩ mũkagĩra mwana ũcio ithuĩ tũgakorwo ho na kĩu ti kĩndũ gĩa kuoya ũtwarĩre mũtumia nyina wa mwana ũrĩkũ wa mwana ũcio akĩrwo thiĩ mwebange we wĩta ithe wa mwana ũyũ mwebange mũke mwe mwana ũrĩkũ mwana ũyũ na twarũgama ithenya rĩa ithe wa mwana ũrĩkũ wa mwana ũcio rĩu kuma hĩndĩ ĩyo mathiĩ rĩ hmm itiguo muthuri ucio aturagahuragä ra wanjirå thimå egäcagi hmm. hmm. atä amå tå mä re bä hmm. nä getha oke tå ikare thä twarä rä rie wanjirå aco acoke okarä nona ndakirä kinya gwakwa nona rä u maå ndå marä a arambä rä irie thiä gwakwa ndarä akinya kuma rä acokire gå kå nä kå igua njiguaga ekå egå kå ndirä ndamwona na ritho inyu må rä ta brother na sister cia kä mani rä nä advice rä kå må ngä he kä mani kuona atä rä hihi nä må rakä ona nä kä ria bamä rä twa uh, inyu nä må rona kä å ria kä mbere må tumia wa kä mani nä ambä akauga kä mani nä biacara arahå ra na mwana å cio inyu må kä rora nä må rona tarä biacara kä mani arahå ra niä no njuge ä yo nä biacara na biacara ä no yo ĩirwo advantage kuma hingo ya election tondå hau nĩho caption yarĩ njega oya mwana amũikia kĩgoti-inĩ hau nĩho okire tu limelight mm. na rä u biacara wona yambia hau ä gä thiä gä thiä gä thiä guo ä gä thiä guo ä gä kinya nginya handå ndarenda kä rä a mwana å cio oywo nä mamu wao rä u biacara ä yo akä mä endereithia akä mä endereithia na rä u kuonania å rä a midia moete rä moete nä ta må ndå wendete bamä rä må no nongorwo nä endete bamä rä må no rä må tumia wake nä athire na ciana igä rä na å mwe arä na mä eri ä rä mm. ndĩrarigwo nĩkĩ hingo aregete kuoya mwana ũyũ ũngĩ wa mĩeri ĩrĩ kana oe ciana icio ingĩ igĩrĩ aikare nacio nĩguo gũtuĩke nĩ endete bamĩrĩ ũguo andũ magĩe na rĩciria hau mũno mũno mũno Shiro kĩũria no kĩu we nĩkĩ kĩratũma wĩcirie nĩ biashara ni biashara anafanya na Elvis. na Elvis si mtoi mhm. wake wa kwanza. Elvis si mtoi wake wa kwanza, ni watatu. Mm so angekuwa nataka juu ameitwa father of the year mm. angechukua wale wawili mm. na hawa aseme hata kama aliachiwa wote watatu mbona mm-hmm. baki na huyu peke yake juu yenyewe mama yao hayuko kenya hey. Eh. ako saudi na wale watoto pia wanasafa mm-hmm. angewachukua wa mix kama anajifanya anaweza mm-hmm. awale wote watatu mm-hmm ona nä hakwa ingiona ingiuga nĩ njora Joramu araruta, tondå korwo må ndå wa teithia ciana angä oire nginya iria ciĩ Mail Saba, agĩteithio ci ciothe hamwe. Rĩu we ararå gama na mwana mwe akauga nä wa mwana ũmwe, akariganĩrwo nĩ iria ingĩ. Na kĩndũ kĩmwe ngwenda kũmũtara nakĩo, first born ndateagwo, kĩu nĩkĩo kĩrathimo gä a kuma å nyinyi waku no rĩu Joramu nĩ biacara areka na mwana ũcio Kimani tũkĩrĩ nake thutha wa interview ĩno off camera nĩ ndamwĩrire ngĩmwĩra Kimani no ngĩhotherwo mbeca cigana ona ikinye mirioni cigana mũciari waku atarĩ mũkenu ndũrĩ handũ ũrathiĩ na mbere uh, na ngĩkĩmwĩra nĩ wega gũkenia mũciari tondũ nĩ ũru mũno tũtũrage Nairobi ĩno nĩ tũrathũkũma twĩna mbeca nyingĩ twĩna marĩtwa manene no mũciari gĩcagi nĩ kũrarĩra arararĩra kimani nä kama mwanyu aca kimani ndacapotigi mami ona hanini hmm. ona tångiuga he na å ndå tå renda gwä kä ra mami hmm. ambagia tå akeyeheria hmm. after rä u ona nä tweka å ndå å cio rä akambä rä ria kuga ndanerwo na nä erä two kimani ndakoragwo atambå rä te mamu wao angä korwo nä wakwä ra må tumia wake mamuo nä kicirani rä kweli no ahote kå må teithia na nginya nä erire må tumia wake we ndakoragwo edete ma mwa uri edete papa wa o fa fos yo wa ona wa kumwira berea mutumia ati jogoti ya mweromwe ucio ni muthuri ongi advise mutumia kwelkana advise muddo ataikaria muddo deni advise aramu ona mahujwa mauno nawe ona byongi hoeruo no kinyo kuruma no honoke rikuo guoma io ni keria ni biashara kimani araruta na kudetia ginya inde tondu onake ni biashara riwe kwabiriria gwikira hau mureciria kä manire kå nyitana manyitanä te na baba wao mathondeke biacara e, nä manyitanä te ona ira kå rä a ararä kå honjiwa rä akiuga ena thä na må ingä må no ona nä må ndå å ramå tå mä ire mbia ma gwake gä cagi one cia kå rä baba wao nä araugire å guo interview araugire kä ndå kä rä a onete aheirwo nä må ndå na aratå mire gwake gä cagi kä rä o nä getha kuona gwa kå rä a gå tirä kä ndå gä a kå rä a na muthuri ucio ni na so much support and beliefs cia kimani na muthuri ucio ni arauga mwana ucio ni megũikara nake rä u gakirigwo atärä rä inyuä nä må rona he bata cirå akenengerwo mwana ä ndä mwana he bata cirwe anengerwo tondũ nĩekũhota kũmerera. Baitha kũu ni kuherithia mwana, wikie mwana kĩrendainĩ njaketi-inĩ na riũa rĩakanĩte otindi ũkĩũrũra nake. Mwana ni munini umenye the mwara muikaria maguru me apart mwana ũcio kwara kwarama ekwarama magũrũ akorwo na mbogoro. koguo he bata cirwa anengerwo mwana ndekuremwo nĩ kũrera na kĩũria kĩngĩ ngwenda kũũria angĩkorwo mũndũrũme nĩ egũtigĩrwo mwana na ĩkorwo nĩ big deal rate, big issue ne ithuĩ tũtigagĩrwo ciana rĩ tũregaga nĩkĩ gũbuatĩrĩrwo kĩu nĩ kĩũria kĩega na kĩũria gĩkoretwo gĩkĩũrio nĩ andũ uh, na nĩ ngwenda gũkwĩra we mwĩroreri wa channel ĩno ndiũ rerorera tabarĩ ĩno channel-inĩ ĩrĩkũ no nĩ ngwenda angĩkorwo rerorera tũrĩ ĩno either kwamururikana kwa zedi man tafadhali du subscribe itawitikira ku subscribe ni uhoro uyu riu ni undigithitie nigwenda utiki nyari yaku ukio comment how the oria ni brother yake ya na kesho etago etagwo ni we kore tori mutumi wa kimani na kio njiri etago etago rudu wanjiro wa ngũi nĩ nĩ mukuru kwao when we first born mm no yo nake nä sister yake mani na kä å mwana å ngä nda rä mami witå ä e, na wanjirå wake mani na rä u rä niä ndoria ciå ria ambotige njobe njå rie kä å ria kä hå thå njå ririe cirå kä å ria gä a kä mani kå rä ra inye må rä mwakora mwana kä mani mwanagua kä mani akä rä ra kana akä nyihia nä mwä kä mani arä må kä mani nä må ndå må ru må no tondå ona tiga må no rä maå ndå marä a naneka må ciä nginya gũtema a angä na banga må ru må no kä mani Ona maithori mau tũraigua ararĩra tå tä tuona ra maithori, nĩmo rambu getha ateithio. Koguo Kĩmani nĩ mũ violent. Kĩmani nĩ kĩndũ må mũno. Ti kũmũthũkĩria nĩ my brother nä thakame yakwa no hmm. rå akä hå ra nginya mathainirwo na banga kä rä a gä and å å kä mandä akä hå ra ngiya mathainärwo nagoka nginya kå ganä ra mamu air rä a ahå raga matharmam araåcio nämå ndåna mamu a rea akä mwä ra kä mani ona ndakua å menye no å kathä njä ra koguo kä rumi gä koragwo kä må buatä te na thutha we maudu ni maingä maugätwo na å ndå å mwe ndä rarå naguo nä atä å horo wa ma kä mani nä oä ngoro yake harä a å ma å rä agä korwo nä biacara kä mani å gä korwo kä ruta na mwana å cio nä kå rä ngai matu-inä he rumbo tå rainire gwa kä mani na tå rauga rå mbä rwa samä rungu tå rauga atä rä rä ngai wakwa ũkaririkana kawega kamwe ndaneka Orubuni Ruhevas yugaga atĩrĩrĩ nawe ũtũraga wĩkaga arĩa angĩ ũũru kaĩ ũmenye mũthenya ũmwe ũũru ũcio nĩ ũgagũcokerera-ĩ ũgũtũra ũthiũrũrũkaga koguo nĩ kaba kwĩruta gwĩkaga andũ arĩa angĩ wega nĩguo mm-hmm. ningiuga ũguo ndirauga kĩmani nĩ mwĩhia kana nĩ mũũru tondũ gũtirĩ mũndũ ũtacenjagia no kwa thutha ũyũ nĩ acenjetie no kĩmani niĩ no nyende na ngwihoe ko kimani etikira kuhoria mwaki uria arathie agiakagia o haria athie ningiritie kuri na kimani muno atige gwakia mwaki tondu ta riu ni hauma na ndeto cia iria araumire araugire uhoro wa radio iria itumire wanjiru ahurire kiroko in fact wanjiru ahurire hwai nditoro na wega wa ati thimu yakwa ni ungihurwo na thaa thita cia utuku thaa cigana ni njukagira ni ngwaria nawe wanjirå hore rä arakarä te må jeff no iwa kä mani å uga radio ini ni dira igwete dira kodo ndå kä mani radio ati ginya nä ndutä te nda å mocå na wanjirå nä guo ithuä no tukoro korwo tå ona mamu no akoro doi no å mocio no wä na wanjirå na umwe ũrĩa ũngĩ wĩho wĩna kĩmani kana nĩwe kana nĩ kũhenania no menya mũndũ kũrĩ mũndũ ũngĩkĩhenania akĩgeria kwĩyethera mileage cirũ wakorwo nĩ ũrahenania kana mundu othe wi haha angĩkorwo nĩ ũrahenania kũringana na ndeto hana å menye nä kå rä ngai matuinä na o cara wakä o kä rä a må ndå wothe ahandaga o akagetha kĩmani no ũkorwo nĩ kũhanda ũrahanda ũgĩkenagĩrĩra wanyita no mbeå njå ru nĩ å menye å kamä getha na maithori no a å rahanda nä mbeå njega ugikorwo wirinde gukamigetha na gikeno no akorwo ni mbeu njuru o mundu othe wi haha mbeu iria urahanda akorwo ni ya maheni akorwo ni mbeu njuru na uramihanda na gikeno ukimenyaga uramihanda ni undu andu aria me online ukorwo wirinde ona baba ũcio wao agĩkorwo na kĩhunjio kĩrĩa aratũhunjĩirie ni kia maheni kuringana ũguo gwatuĩka kireba kĩu tũngĩruta kĩna tũbangi na ndũĩ angĩkorwo ni kia maheni kaĩ ũmenye mũthenya ũmwe wa mĩthenya ũgakorwo wĩrĩndĩ kũgetha na maithori tondå å ngä handa kä ndå kä ega na gä keno tarä u nä ngä ka iria ciothe njä kaga ngä teithia andå rothe ndeithagia njä å ndå ciothe na gä keno na ngoro theru ciro nä okire na akä hå rä ra hä ndä ä yo ngä akenda gwä ka no ngä korwo itarä na position ya gwä ka rå gano nä ndekä te ng'ano nyingä må thenya å cio ngakorwo ndä we mwä roreri kå rä andå makoretwo makä hå rä ra makä ng'ano ciao namba yakwa ä rä o hau igå rå hå ra thimå namba ä rona hau skrini-inä nä yo yakwa wakora menoguo zedimani onayo hura zedimani nä akwaria nawe na ni rugano rwaku no tå gwä ka twakå time horera hari ng'ano cia follow up jekaga na ni jiraga mundu ni nyenda niä horo wa ma ona inyuä thokä te kamera no må confirm ni ndä ni nyenda kuhe horo wa ma tondu kwari horo wa ma ni ndä kora online tondu andå angä maronaga ta side na kim tondu warä rä ndoka kwa mamu wacirå na one thing ndingä kwirehe kuri rehe kå rä mamu wacirå tondå na ndimå waigua tondå na ndimå niä no njä tirwo nä tå renda gå theria kå rä ngä mekite ng'ano ingä channel ingä na nä marenda gå theria nä mahå ragä makaja niä ndekire no ndärenda gwä ka atä a gå theria niä ndiregaga kå he må ndå nabasi etherie tondå niä ndirä å ndå njå kiria njå nä atä rä rä niä mbegå ä rä a handaga ä rä ya gå teithia kana ä rä ya kå nyitithania andå ndä rarä ndä kå nyitithania andå aya macokanwo tondå nä ikeno gä akwa nä njå ngai nä athå ire ndigano nä ikeno gä akwa ingä ona mwana å cio akä rerwo nä mami na baba wao ena nä njå ä no å korwo å cio nä guo må cimamo wanyu mm. nä guo å mm. ndå å rä a ngwä ra mwä roreri andå aya nä marabatara mahoya onani mwenye nä ndärabatara mahoya nä ngoretwo ngä tä rwo ng'ano ingä ngaigua ici na ngarigwo å rä a ngå heana nja må tå hoere må na må hoere bamä rä ä na kä mani ahoerwo makä ria na elvis mbere nene ahoerwo makä ria before tie ihiga kå hå ra ciro kana kå hå ra andå aya tabathari umenye andå atiagårå mecoba matiumä te ona kå magoka andå ati mbeca marabatara nä manjiri ithuä tũtirĩ mbeca tå rabatara kana tiguo kana ndakiuga ndahenaithuĩ tũtirĩ ũteithio tũrenda tũkwendaga gũtheria rĩtwa rĩa mm. bamĩrĩ koguo ndagatuone one twĩ after mbeca ciake mhm. ithuĩ tũrĩaga thigino ya moko maitũ koguo before wandĩkĩte irumi hau na atumia mandĩmwarĩrie ma niĩ tamenya ndirĩ ndĩrona wanaume maroka kũruma kĩmani ona å yå eyaria ndärona atumia magä å ka kå rumwo atumia wenzao nä njå ä harä a twä na single mothers manatigwo nä athuri ao å ngä mwä ra arie ruo rå rä anagererwo må thuriwe å coke aigua kä mwä ra må thuri wake nä må ru o ruo rå u anagerera nä guo cirå agereire koguo before rumä te cirå kana å kä te kwandä ka å ru wa wanjirå harä a kana kå ruma cirå kana mamu wao kana å mwe waya å menye gå korwo we nä we raruma kä rä a å rahanda gä kä å ru kana gä kä ega umenye ukorwo wirinde gugakirira gukigetha na maithori kana gugakigetha na gikeno ni ndicigo ingi ngiongerera andå aya rä rä a maranjä ndingäragire kå no kuma gå kwa rå ri na gwa zedman no tå mä rire atä rä thengio nä å ndå wa kwä yumä ria ni nä ngenete nä ndå wanyu kå njä ta tondå na nä ndä rarä nduma-inä nä kå ringana å rä a må thuri å cio araririe na njui na roreria mwe me harä a onao nä matigwo matukanä irwo tondå må thuri å cio nä ndaugä te nä ngå må he kanya kangä agä å kä a hunjä ria andå akwa a rå ri na gwa demand makiigua atiriri mundu uyu watwariria wega uguo angi ona majititie namba nigetha magicancel tondu araririe ta marriage counselor ona kaba namba ĩyo ũkĩheane cigĩteithie ciana iria igi cia mutumia wa keri mm-hmm. na mimi nataka kuwaongelesha Kim na mzae tani mm-hmm. ta microphone yo wega Kim hata pale imefika naona sasa ni kama anatengeneza sasa jina kabisa na jina yangu mm. juu kama venye ameongea jana mm. ajaongea poa mm. juu hata mwenye angesema nilitoa mimba mm. ni mwenye tulikuwa na yeye yeye mm. anajuaje anajuaje kuna mimba ilitolewa hadi huyo mzae nilikuwa nimempea heshima lakini pia ye pia ape ake heshima heshima juve nimeona hiyo video aongei kitu ina make sense aongei kitu ina make sense hey. inyuĩ mwĩna parting shot harĩ ũndũ mũndũ angĩenda kuongerera before thiĩte kwĩ mama nĩ atirĩ ũndũ ingĩongerera ũndũ ũrĩa ingĩenda kuga njoramu ũgarũrĩre mĩtugo ĩyo ũreka ĩyo nĩ mĩtugo mĩũru mũno ya mũndũ wĩna magũrũ merĩ na moko merĩ gũkorwo ũrekĩrwo harambe online mm-hmm. that's very bad behavior mm-hmm. ruta wĩra ta arũme arĩa angĩ mm-hmm. ndũngĩremwo nĩ mwana ũmwe mm. ũngĩkiremwo nĩ mwana ũmwe wake hmm. njagu ndĩremagwo nĩ mũguongo wayo hmm. so ruta wĩra hmm. andũ mena mathĩna maingĩ mũno menamo nginya gũkĩra rĩngĩ mau wĩnamo no mũndũ no kũjikaza aranjikaza so maũndũ macio ũreka ũtige gwĩka na ũtige gwĩta media gũtinda ũkĩanĩka tiga heana thä mm. na waku naguo må ingä hau thä na harä må ndå wä na thä na na ndaraumĩra atĩ kwambia kuga mm. nyina wa mwana nä arenda mwana kũringana na sofa na ũrĩa njĩkĩte ũtuĩria mm. ũrĩa njĩkĩte ũthuthuria tondũ ndekire mi kä a må tumia aume na ngĩcoka ngĩcoka ngĩmenya ũma tondũ niĩ nĩ nä background yaku na nĩ njũĩ ũrĩa ũbĩhĩvingi na nä njũĩ å behaving on camera na off camera so mm. Mm. cenjia maundu maku thank you yeah. ona ni nä ngwenda kwaria kiugo kĩa mũico ngwĩre Joramu niĩ nĩ tũkwendete hmm. wĩ my brother na wĩ mũnini kũngĩra no ciugo imwe iria ũrathiĩ gũtwara studio mwĩ na baba wanyu tafadhali tũhei gĩtĩo o ta ũrĩa ithuĩ tũmũhete gĩtĩo tũhei gĩtĩo ndirauga ũguo niguo munjangire kana munde mũndeithie na ni ndateirwo na ciana mm. mwana na mweri eri mm. thaa first born e form two ũcio ũngĩ class 5 na ni niĩ ndĩjitegemeaga mm. we na we munduru meri no ngukire hakiri gwe kwĩjitegemea kwoguo tiga we na yo reke mbica ũhuane ta arũme arĩa ri mhm. cio rĩ cionje nacio cigũteithio nu tena yo we na yo ri angikorwo ni umari Ona arĩa mekũmĩra na mathĩna matingĩteithio tondũ andũ mekuga nĩ ũrĩa andũ mamenyerete maũndũ ma maheni. Hmm. Wĩna hinya, wĩna hakiri, wĩna moko, reke cionje iteithio we wĩteithie. Thank you. Mami, ciana ici nĩ ciaku. Hmm. Ciothe ũũ tũrĩ. Hmm. Ta marĩrie. No arĩrie Kĩmani. Niĩ ngwamba kwaria na Kĩmani ndĩ ta mũciari wa Ciro kana cũcũ wa Elvis, ndĩmwĩre mwana ũcio tondũ amũrutire moko-inĩ makwa, na amwoire itarĩ kuo atũcokerie mwana ithuĩ tũtiaremetwo nĩ kũrera mwana aroire mwana ucio arute biacara nake na kuma rĩrĩa rĩothe aingatĩte wanjirũ-rĩ mwana ũcio nĩ ndĩrareraga na ndirĩ ndamũrũgamia ngamwĩtia ona kĩ koguo ithuĩ nĩ atũcokerie mwana ndĩ willing kũrera mwana ũcio na atige kũnitharaũ tondũ nĩ araririe hoe redio-inĩ na arauga ndangĩcokia mwana ũcio gwakwa tondu gwakwa kũihũire ciana na thina uria ndinaguo Elvis wona acoka gwakwa nĩ ekũrĩo nĩ thĩna mĩeri ĩyo ĩrĩ nĩ ndĩrarerete mwana ũcio na ndari mamukora na gĩko na ndarĩ amũkora agĩte gĩa kũrĩa koguo ndakanithere atĩ tondũ ndĩ single mother niĩ nĩ ngũrera mwana ũcio ajokerie mwana na ndĩmũtare ndĩmwĩre atiriri ni ekinye na ehe gĩtĩo na ahe andũ gĩtĩo aciari arĩa othe anaruma niĩ nĩ anumĩte nĩ ahũrĩte cũcũ wa mũtumia ũcio ũngĩ ta rĩu aumaga haha agathiĩ gwitũ gĩcagi kwĩ mami akamũtwarĩra ahiki acio ũraigua cirũ akiuga ni ona nĩ mami wandũgamirie kũnjũria atĩrĩrĩ ndĩrenda gũkũria cirũ maikaraga atĩa na kĩmani ngĩũria mami nĩkĩ kĩnjĩra kĩmani nĩ andeheire ahiki megũkinya atatũ gũkũ na ona ndiramwarĩria njũragia atĩrĩrĩ cũcũ nĩkĩ ũtaranjũria ageni aya ngũreheire nĩa nĩwona mami akĩnjania ndirĩ ndamũria ona ndingĩhota kũmũria kĩũria ta kĩu wona ngũmũria areke mbice niĩ ndĩ ta mũciari ngũmũhoera maũndũ mega na mbeca icio ahetu aiganire na icio atũnengere mwana tũtirĩ kindu turenda turenda kurira mwana ucio mwana ucio nĩ acereirwo nĩ guthie na nĩ arateceka tarĩu mũthenya ũngĩ tũracemanirie nake haha amũikĩtie njaketi-inĩ acoka akamũhana kĩmũcibi kĩrĩa kĩohaga nda ũguo hmm. ngĩmwĩra kĩmani mwana ũyũ nĩ ũraherithia tondu nä ma nä å må hinyä mwana å cio aikarä te å guo nä guo kwä na riå nä mwana å yå anogire ndigä ra ndagä ithano mwana å yå ahurå ke nä å kå må iyä ra kimani anjirire mami kuringana na uria ndunguite indo nyingi guku guo mihuko na iria ingi cihahana kiondo ndingihota kuruta mwana uyu reke nyina ukaona ndaruta indo ici mihuko ri ni ngukurehera mwana ritho na riu ona kuma hindi iyo ndiri ndamwona ta wiki igiri thiru koguo ithuĩ nä atũrehere kana tũtirĩ ũndũ ũngĩ tũrenda nataka huyo mtoto tumurere aikare na thayo na ikare ta ciana iria ingĩ na igue e buri ta ciana iria ingĩ hmm. gũkinya hau okay mwĩroreri wakwa thengiũ nĩ ũndũ wa ihinda rĩu rĩothe wakorwo hamwe na ithuĩ thengiũ nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra kũnyitanĩra na ithuĩ na thengiũ nĩ ũndũ wa woni waku na comment angĩkorwo wĩna woni o wothe namba yakwa ĩ open hau thĩ na nĩ ngwenda kũheana mũkana nĩ ũndũ andũ arĩa makoretwo magĩtũhũrĩra thimũ makĩenda gũteithio nĩ ingwenda andũ arĩa makoretwo mena ndwari tũtiregete kũmateithia no akorwo mũtirĩ na NHIF nĩ tũkũremwo kũmũteithia tondũ kĩci ingĩ tũrakorwo nacio no cikorwo cigĩkorwo sorted nĩ NHIF tafadhali. Nĩ ũndũ ũcio kũnyitia ũgeni o rĩngĩ na ngwĩre angĩkorwo ndũsubscribĩte ĩtĩkĩra gũsubscribe nginya mũthenya ũngĩ woni waku twandĩkĩre hau comment-inĩ. Irumi waigua wĩ handũ ũngĩrumana tafadhali rä tu na kome na ngai wa muoyo akũrathime nĩ ndå cio nginya mũthenya ũngĩ shalom shalom shalom